लेट्स गो ल तपाईँबाटै थोरै इन्ट्रोडक्सन गरौँ अनि म पनि आफ्नो इन्ट्रोडक्सन गर्छु त्यस पछाडि हामी आजको क्लासतर्फ अगाडि बढ्छौँ सर हुन्छ अनि मेरो नाम चाहिँ राकेश मगर है अनि खास मेरो ओरिजिनल घर चाहिँ चितौन हो अनि काठमाडौँमा <clears throat> कलेज बस्दै गर्दाखेरि अनि प्रभु चिन्ने मौका पाएँ मैले चाहिँ अनि त्यसपछि कले बाइबल कलेजहरू हुँदै अनि मिनिस्ट्रीको लागि नै म गोर्खा छिरेको थिएँ टु थाउजन्ड टुवेल्भमा हजुर त्यसपछि ठ्याक्कै टेन इयर्स मैले त्यहाँ बिताएँ गोर्खामा अनि अहिले रिसेन्ट चाहिँ वान मन्थ मात्रै भयो दुइटा छोरा छ श्रीमती हामी यति बस्दैछु दमलीमा अहिले चाहिँ सो ठिक छ थ्याङ्क यू सो मच र मेरो नाम चाहिँ साइमन राई हो र म चाहिँ विगत दुई हजार अठारबाट अनलाइन इन्डस्ट्रीमा बढी सक्रिय छु र मेरो जर्नी चाहिँ एकदमै यो गड ब्लेस पनि हो है गडको ब्लेस पनि हो एकदम यो जर्नीमा आउँदा कम्प्लिटली मेरो लाइफहरू एक किसिमको ट्रान्सफर्म भएको छ थ्रु दि अनलाइन प्लेटफर्मको अनलाइन प्लेटफर्म पाएर पनि भयो अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ गडको एउटा ब्लेस पनि हो सो दुई हजार अठारबाट मैले आफ्नो करियर चाहिँ विशेष गरेर एफिलिएट बिजनेसबाट सुरु गरेँ र जबसम्म म सक्सेस भइनँ जबसम्म मैले भनौँ न फाइनेन्सियल्ली आफ्नो आर्थिक स्थितिलाई चाहिँ एउटा मजबुत ल्या लेभलमा ल्याउन सकिनँ त्यतिन्जेलसम्म मैले एफिलिएट बिजनेसमा मेहनत गरि नै रहेँ दुई वर्ष मेरो दिन रात जे होइन जे भने पनि मेरो अनलाइन इन्डस्ट्रीमा गएको छ र त्यस पछाडि चाहिँ मैले अहिले केही प्रोजेक्ट्सहरू पनि यहाँ चाहिँ रन गरिराखेका छौँ र मलाई एकदमै राम्रो चाहिँ के भयो भने मेरो जर्नी चाहिँ एफिलिएट बिजनेसबाट सुरु भएको हुनाले एफिलिएट बिजनेसमा चाहिँ यस्तो सिस्टमहरू सिक्न पाइन्छ जुन चाहिँ हर बिजनेसको लागि चाहिँ एकदमै फाइदाको होइन एउटा फाइदाजनक सिस्टम चाहिँ सिक्न पाउँछौँ रहेछ होइन म पछिल्लो समय चाहिँ मैले त्यो कुराहरू रियलाइज गरेँ र मैले हर आफ्नो प्रोजेक्ट्स व्यवसायहरूमा पनि अनलाइन बिजनेसको कन्सेप्टलाई नै त्यो एफिलिएट बिजनेसको कन्सेप्टलाई नै प्रयोग गर्छु र यो समय समयसम्म आइपुग्दाखेरि थुप्रैजना विभिन्न कन्ट्रीहरूबाट विभिन्न चाहिँ नेपालको भूभागबाट हुनुहुन्छ र आज राकेशजी र तपाईँ हामी जोडिन पाएका छौँ यो इन्टरनेटको माध्यमबाट र मैले आज तपाईँलाई सेयर गर्छु र यो सेयर गरेको कुरा पक्कै पनि अब भोलि प्र्याक्टिकल्ली तपाईँ काम गर्दै जानुभयो भने यो अति नै युजफुल त छ नै तपाईँको लाइफमा छ नै अति नै छ नै र यदि अगाडि नबढ्नु भयो भने पनि तपाईँको लागि मलाई लाग्छ यो राम्रै कुरा हुनेछ राम्रै कुरा हुनेछ जुन चाहिँ भविष्यमा युजफुल नै हुनेछ र त्यसलाई मध्यनजर गरेर आज म तपाईँलाई अलिकति तपाईँको चाहिँ फाइनेन्सियल एजुकेसनको विषयमा फाइनेन्सियल एजुकेसनको विषयमा थोरै सेसन म तपाईँलाई दिनेछु है एकदम थोरै सेसन दिनेछु दोस्रो भनेको चाहिँ एफिलिएट बिजनेसले कसरी काम गर्छ एफिलिएट बिजनेसको सिस्टम कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी दोस्रो च्याप्टरमा हेर्नेछौँ तेस्रो च्याप्टरमा भनेको चाहिँ एफिलिएट बिजनेस गरिसके पछाडि कस्तो कस्तो इन्कम स्ट्रिम्सहरू हामीले चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छौँ त्यो विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ चौथो भनेको चाहिँ अनलाइन बिजनेस गर्नुको फाइदा चाहिँ के छ त्यो विषयमा चाहिँ हामी केही चर्चा चाहिँ गर्नेछौँ है त सर हामी अगाडि बढौँ sir okay so thank you so much अब म तपाईँलाई डाइरेक्ट कहाँ चाहिँ लान चाहन्छु भने मेरो स्क्रिनतर्फ अगाडि लान चाहन्छु मैले तपाईँलाई अघि भन्नुभयो अलिकति मैले भिडियोहरू पनि राम्रोसँग बुझिनँ भन्नुभयो अलिकति म तपाईँलाई केही कुराहरू यहाँबाट सेयर गर्न चाहन्छु जस्तो यो इएसबिआई e कन्सेप्ट हजुरलाई थाहा छ सर यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा जस्तो लाग्छ मेरो लाइफमा चाहिँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो मलाई हरेक लाग्छ कि हरेक व्यक्तिहरूको लागि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा जस्तो लाग्छ इएसबिआई e कन्सेप्ट थाहा छ सर मलाई त्यो एक्ज्याक्टली थाहा भएन यसको मिनिङ चाहिँ ओके के छ यसको ओके सो अनि अर्को दोस्रो क्वेसन भनेको चाहिँ संसारमा कति प्रकारको इन्कम हुन्छ होला सर केही आइडिया थाहा नभएन भने पनि केही फरक पर्दैन केही आइडिया छ तपाईँलाई इन्कमहरू हजुर इन्कमको टाइप्स प्रकारहरू अब त्यो त थुप्रै हुन्छ होला अब ओके ठिक छ नामै धेरै हुन्छ है ah. हामी विशेष गरेर मान्छे भइसके पछाडि अथवा भनौँ न एउटा अन्तिम मान्छेको उद्देश्य भनेको इन्कममा नै हो नि त एट द इन्ड होइन हामी पढ्छौँ जागिर गर्छौँ के गर्छौँ होइन तपाईँको जब मान्छेमा इन्कम हुँदैन अनि सर्भाइभ गर्न त गाह्रै पर्छ नि त हो कि नै हरेक हरेक व्यवसायको भनौँ हरेक जब होल्डरको भनौँ हरेक केही न कहीँ कहीँ न कहीँ कुनै पनि सेक्टरमा हामीले काम गरिराखेका हुन्छौँ त्यो काम गर्नुको अन्तिम चाहिँ निचोड भनेको त इन्कम हो नि त सर्भाइभ हुनु हो नि त जसले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले चाहिँ किन्न सकियोस् खान सकियोस् लाउन सकियोस् होइन इन्कम नै हो सो तर हामीमा धेरै मान्छेलाई के कन्फ्युजन छ भने नि सर संसारमा कति प्रकारको इन्कम हुन्छ होइन भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै जान्न जरुरी छ र एकदमै कम मान्छे मात्रलाई चाहिँ यो कुरा थाहा छ र फाइनेन्सियल एजुकेसन म धेरैलाई यो सजेसन पनि दिइराखेको हुन्छु राकेश सर फाइनेन्सियल एजुकेसन भन्ने कुरा हामीलाई कहिल्यै पनि कलेज वा युनिभर्सिटीले हामीले कहिल्यै पनि सिकाउँदैन के होइन यो फाइनेन्सियल एजुकेसन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ हामी आफैले चाहिँ खोज तलास गरेर अध्ययन गरेर सिक्नुपर्ने कुरा जस्तो लाग्छ मलाई सो त्यो कारणले गर्दा मैले मेरो कोर्समा पनि फाइनेन्सियल एजुकेसनसँग रिलेट च्याप्टर मैले ल्याउँदैछु ल्याउँदैछु जसले चाहिँ एउटा जेरो लेभलबाट कसरी आफ्नो फाइनेन्सियल प्रोग्रेसहरू गर्ने भन्ने कुराहरू म ल्याउँदैछु सो त्यो कारणले गर्दाखेरि आज थोरै मात्र हामीले फाइनेन्सियल एजुकेसनको विषयमा केही कुराहरू सिक्छौँ अनि अगाडि बढ्नेछौँ है त सर सो संसारमा चाहिँ तिन प्रकारको आम्दानी हुन्छ भनेर भन्छ विशेष गरेर हामी चाहिँ यहाँ दुई प्रकारको आम्दानीको विषयमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ दुई प्रकारको आम्दानी पहिलो क्याटेगोरीको आम्दानीलाई हामी एक्टिभ इन्कम भन्छौँ भने दोस्रो क्याटेगोरीको इन्कमलाई चाहिँ पासिभ इन्कम भनेर भन्छौँ सो so, अब अलिकति बुझौँ यसलाई एक्टिभ इन्कम भनेको के हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने एक्टिभ इन्कम भनेको चाहिँ त्यो क्याटेगोरीको इन्कम इन्कम हो होइन जबसम्म हामी चाहिँ आफ्नो टाइम आफ्नो इनर्जी आफ्नो एक्सपर्टिज आफ्नो चाहिँ भनौँ न नलेजलाई लिएर अरू कसैको लागि काम गर्छौँ होइन कुनै अर्गनाइजेसनको लागि काम गर्छौँ अथवा के गर्छौँ होइन त्यो बापत हाम्रो ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा आउँछ स्यालेरी डिपोजिट हुन्छ त्यो क्याटेगोरीको लागि चाहिँ एक्टिभ इन्कम भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ है त सर एक्टिभ इन्कम चाहिँ त्यो क्याटेगोरीको लागि चाहिँ भन्ने गरिन्छ अर्को भनेको चाहिँ प्यासिभ इन्कम प्यासिभ इन्कम भनेको चाहिँ यस्तो प्रकारको इन्कम हो जहाँ चाहिँ जहाँ चाहिँ तपाईँले समय दिनुहोस् नदिनुहोस् तपाईँले काम गर्नुहोस् नगर्नुहोस् तपाईँले आफ्नो चाहिँ भनौँ न नलेज बाँड्नुहोस् नबाँड्नुहोस् तर तपाईँको लागि चाहिँ पैसा चाहिँ आइराख्छ तपाईँको ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट भइराख्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त प्यासिभ इन्कम स्ट्रिम्स भन्छौँ क्या प्यासिभ इन्कम स्ट्रिम्स भनिसके पछाडि यहाँ के कुरा बुझौँ भने एउटा इन्कम यस्तो रहेछ जबसम्म हामी जान्छौँ काम गर्छौँ जबसम्म होइन त्यो प्रति चाहिँ लगात लिन्छौँ त्यति जेलसम्म पैसा आउँछ पाँच वर्षसम्म जान्छौँ पाँचै वर्षसम्म आउँछ दस वर्षसम्म जान्छौँ दसै वर्ष बिस वर्षसम्म जान्छौँ बिसै वर्ष त्यसले त्यो क्याटेगोरी चाहिँ एक्टिभ इन्कम अनि अर्को क्याटेगोरीको यस्तो इन्कम जहाँ चाहिँ तपाईँले सुरुमा मेहनत गर्नुपर्छ फेरि प्यासिभ इन्कम भन्ने कुरा एकैचोटि सेटअप हुने पनि होइन अलिकति तपाईँले दुई चार वर्ष मेहनत गर्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि एउटा स्टेजमा भइ पुगिसके पछाडि चाहिँ तपाईँको लागि के भइरहेछ भन्दाखेरि पैसा आफै आइरहेछ होइन अटोमेसन भन्छ नि एउटा चाहिँ अटो अटोमेटिकल्ली तपाईँको चाहिँ पैसा आइरहेको छ भने त्यो क्याटेगोरीको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ प्यासिभ इन्कम भनेर भन्छौँ राइट सो एक्टिभ इन्कम गर्ने कस्तो कस्तो मान्छेहरू छन् प्यासिभ इन्कम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छन् हामी थोरै हामी चर्चा गर्छौँ है त सर सो फाइनेन्सियल एजुकेसनसँग रिलेट बुक्सहरू पनि म तपाईँलाई रिकमेन्ड गर्छु र अहिले चाहिँ हामी सुरुमा चाहिँ रोबर्ट कियो साकी भन्ने एकजना अथर हुनुहुन्छ कि सर उहाँले रिच द्याट पोर द्याट लेख्नु भएको छ अनि त्यस पछाडि द बिजनेस स्कुल लेख्नु भएको छ त्यस पछाडि आएर तपाईँको चाहिँ क्यास फ्लो क्वाड्रन्ट भन्ने पुस्तक लेख्नु भएको छ पछिल्लो समयमा चाहिँ उहाँले फेक भन्ने पुस्तक चाहिँ लेख्नु भएको छ होइन सो उहाँले क्यास फ्लो क्वाड्रन्टमा चाहिँ संसारमा क्यास फ्लो क्वाड्रन्टमा उहाँले के लेख्नु भएको छ भने मान्छेहरू according to profession according to profession मान्छे चाहिँ संसारमा चार प्रकारको हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ के चार प्रकारको चाहिँ मान्छेहरू संसारमा हुन्छ उहाँले भनेर चाहिँ त्यहाँ भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ के हो त ESBI ESBI E stands for employee S stands for Uh, self self employee B stands for business owner र आई स्ट्यान्ड्स फर इन्भेस्टर है राकेश सर हजुरले नलेख्दा पनि हुन्छ मैले रेकर्ड गराएको छु मैले कहाँ कहीँ ऊ गरेर तपाईँलाई बरु पठाइदिन्छु मजाले मलाई मात्र फोकस गर्नुहोस् no need to write down है sir so E stands for employee, S stands for self-employed, B stands for business owner, र I stands for investor. Employee e भनेको को हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने इम्प्लोय भनेको त्यो वर्गको व्यक्ति हो जसले आफ्नो समय आफ्नो शक्ति आफ्नो बुद्धि आफ्नो एक्सपर्टिज आफ्नो इनर्जीलाई लिएर चाहिँ कुनै अर्गनाइजेसनको लागि काम गर्छ अथवा चाहिँ कुनै ठाउँमा काम गर्छ त्यो बापत उसले चाहिँ मन्थली स्यालेरी वा अथवा वेजेसहरू पाउँछ they are call employee for example एउटा कन्स्ट्रक्सन फिल्डमा काम गर्ने भनौँ होइन कन्स्ट्रक्सन फिल्डमा काम गर्ने मान्छेहरूदेखि लिएर एउटा माथिल्लो लेभलको डक्टर लयरसम्म चाहिँ के हो त इम्प्लोइ हुन् इम्प्लोइ हुन् उनीहरू जबसम्म चाहिँ त्यहाँ आफ्नो बुद्धि विवेक आफ्नो शक्ति श्रम खर्च गर्छन् तबसम्म चाहिँ उनीहरूले के पाउँछन् त पैसा पाउँछन् स्यालेरी पाउँछन् दे आर कल्ड इम्प्लोइ वर्गको मान्छेहरू संसारमा फेरि दोस्रो क्याटेगोरीको मान्छे पनि हुन्छन् त्यसलाई हामी के भन्छौँ सेल्फ इम्प्लोइ भनेर भन्छौँ राइट सेल्फ इम्प्लोइ भनेको चाहिँ त्यो वर्गको व्यक्ति हो जसले खुद आफ्नो लागि प्रयोग गर्छ के प्रयोग गर्छ आफ्नो समयलाई आफ्नो शक्तिलाई आफ्नो बललाई आफ्नो बुद्धिलाई सेल्फ खुद प्रयोग गर्छ र त्यो बापत चाहिँ उसले चाहिँ पैसा कमाउँछ they are call self employee for example एउटा भनौँ न डक्टर इम्प्लोइ कसरी भयो त पन्ध्र बिस वर्ष कलेज युनिभर्सिटी पढ्छ अनि वेन दे केम आउट एउटा हस्पिटल जोइन गर्छ होइन नाइन टु फाइभ गर्छ स्यालेरी पाउँछ अनि त्यही त्यहीबाट चाहिँ ऊ चल्छ होइन इम्प्लोइ सेल्फ इम्प्लोय अब कसरी हुनसक्छ त एउटा doctor let suppose nine to five चाहिँ एउटा चाहिँ जब गरे सँगसँगै एक्स्ट्रा टाइम चाहिँ उसले के गर्न सक्छ त उसले चाहिँ भनौँ न फार्मेसी खोल खोल्न सक्छ होइन फार्मेसी खोलेर चाहिँ एक्स्ट्रा टाइममा चाहिँ उसले चाहिँ पैसा कमाउँछ होइन खुद आफ्नो लागि इन्भेस्ट गर्छ दे आर ऊ चाहिँ के भयो सेल्फ इम्प्लोय यस्तै अन्य अब जस्तो तपाईँको चाहिँ स्मल रेस्टुरेन्टहरू हुनसक्छ तपाईँको चाहिँ रिटेलर सपहरू किराना पसलहरू हुनसक्छ जो व्यक्तिहरू यो टाइपको चाहिँ काम गर्छन् they are call self employ right so दुई क्याटेगोरीको इन्कम चाहिँ ए दुई क्याटेगोरीको सरी मान्छे चाहिँ इम्प्लोय र सेल्फ इम्प्लोय राइट यो दुईवटा क्याटेगोरीको मान्छेले चाहिँ एक्टिभ इन्कम मात्र गेन गर्छन् सर एक्टिभ इन्कम सक्रिय आम्दानी मात्र गर्छन् किन भन्नुहुन्छ भने जबसम्म डक्टर हस्पिटल जान्छ तबसम्म स्यालेरी आउँछ कुनै दिन अब भनौँ न कुनै हप्ता लिभ लिनु पर्यो भने होइन जब अर्गनाइजेसनको चाहिँ एउटा स्क्याजुअलभन्दा बाहिर गयो भने लिभ लिन पाएन नि त होइन लिभ लिन के के पाएन लिभ लिन चाहिँ पाएन त्यस्तै उसको लिभ लिन नपाउनु अथवा चाहिँ ऊ चाहिँ हस्पिटल प्रिजेन्ट नहुनु भनेको के हो त उसको पैसा चाहिँ रोकिनु हो नि त पर डे कति चाहिँ उसको इन्कम हुन्छ त्यो रोकिनु हो दोस्रो अब सेल्फ इम्प्लोय भनौँ न कुनै चाहिँ सोसियल वर्कको लागि जानु पर्यो केही कजको लागि काम गर्नु पर्यो भने उसले पसल बन्द गर्नु भनेको के हो त उसको इन्कम रोकिनु हो नि त होइन उसले पसल बन्द गर्नु भनेको कस्टमर आएर ऊबाट भनौँ न पर्चेस गर्न स्टप हुनु त्यो स्टप हुनु भनेको उसको इन्कम रोकिनु सेल्फ इम्प्लोइ है सो यो दुईवटा क्याटेगोरीको मान्छेले चाहिँ एक्टिभ इन्कम मात्र गेन गर्छन् संसारमा र अब तेस्रो र चौथोलाई हामी हेरौँ तेस्रोमा के छ बिजनेस ओनर बिजनेस ओनर भनेको चाहिँ त्यो वर्गको व्यक्ति हो जसले ट्याक्कै अपोजिट अफ इम्प्लोइ होइन इम्प्लोइको इनर्जी टाइम नलेज एक्सपर्टिजलाई लिएर के गर्छन् बिजनेस बिल्ड गर्छन् they are call business owner होइन तपाईँको चाहिँ ट्याक्कै अपोजिट अफ इम्प्लोइ इम्प्लोइ अरूको टाइम अरूको इनर्जी अरूको एक्सपर्टिजलाई लिएर बिजनेस बिल्ड गर्छन् they are call business owner for example एउटा क्लिनिक चलाइराख्यो मान्छेले चाहिँ भनौँ न होइन कति सानोमा बस्ने लेट्स गो म चाहिँ एउटा प एउटा चाहिँ भनौँ न हस्पिटल खोल्छु भनेर गयो होइन सिइओ म्यानेजर e तपाईँको चाहिँ राखेर उसले चाहिँ चलायो हस्पिटल के भयो त ऊ बिजनेस ओनर भयो नि त बिजनेस गर्यो नि त अर्को क्याटेगोरीको चाहिँ इन्भेस्टर इन्भेस्टर भनेको चाहिँ एउटा भनाइ छ investor does not work for money investor चाहिँ पैसाको लागि काम गर्दैन the money work for investor पैसाले चाहिँ इन्भेस्टरको लागि काम गर्छ फर इक्जाम्पल इन्भेस्टिङ गर्ने थुप्रै क्षेत्रहरू छन् जस्तो रियल इस्टेट होला कमोडिटिज होला तपाईँको चाहिँ स्टक होला तपाईँको चाहिँ रियल इस्टेट होला होइन अहिले पछिल्लो समयमा टेक्नोलोजी बेस्ड विभिन्न इन्भेस्टिङ प्लाटफर्महरू प्लाटफर्महरू पनि आएको छन् सो इन्भेस्टर भनेको चाहिँ त्यो क्याटेगोरीको मान्छेहरू हुन् र यो बिजनेस ओनर र इन्भेस्टरले चाहिँ कस्तो किसिमको आम्दानी गेन गर्छन् त पासिभ इन्कम गेन गर्छन् सर जस्तो हो लेट सपोज लेट सपोज एउटा चाहिँ भनौँ न Vinod Chaudhary let suppose example लियो विनोद चौधरीको नोबेल ब्याङ्कमा fifty fifty five percent over share छ विनोद चौधरी नोबेल नोबेल ब्याङ्क जानुपर्छ त पर्दैन नि सर होइन ऊ आधी समय आकाशमा उडिराखेको हुन्छ उसको विभिन्न मल्टिपल बिजनेसहरूले चाहिँ उसको लागि के गरिरहेछ त पैसा दिइराखेको छ सो बिजनेस ओनर अर्को इन्भेस्टर अब इन्भेस्टर को हुनसक्छ त अब बिजनेस ओनर पनि इन्भेस्टर बन्न सक्छ जस्तो वारेन बफेट त हामी सबैले सुनेको होइन उहाँले जिन्दगीमा केही गर्नु भएन पढ्नुभयो इन्भेस्ट गर्नुभयो त्यहीबाट ऊ संसारको चाहिँ टप बिलिनियरमा टप टेन बिलिनियरमा पढ्नुहुन्छ भनिसके पछाडि यो क्याटेगोरीको मान्छेले चाहिँ आफ्नो भनौँ न आफ्नो इनर्जी खर्च गर्नु परेन होइन टाइम त खर्च गर्नुपर्छ होला होइन तर आफ्नो यसमा इनर्जी एक्सपर्टिज खर्च गर्नुपर्छ होला तर यसमा भनौँ न जति पनि यो इम्प्लोइ र सेल्फ इम्प्लोइले जतिको कुराहरू चाहिँ गर्नु पर्दैन क्या बुझ्नु है नि उसको अरू मान्छेको इनर्जी अरू मा मान्छेको चाहिँ तपाईँको टाइमलाई प्रयोग गरेर बिजनेस चाहिँ के हुन्छ बिल्ड गर्छन् प्यासिभ इन्कम उसको आइरहेको छ ऊ उपस्थित होस् नहोस् तर उसको चाहिँ पैसा आइरहेको छ they are call passive income होइन they are making passive income हाम्रो उद्देश्य भनेको नि राकेश सर होइन हाम्रो उद्देश्य भनेको अनलाइनमा पनि केही यस्तो स्ट्रिम्सहरू छन् जहाँ अलिकति हामीले मेहनत गर्ने हो भने लङ लाइफ त्यहाँ बजेटबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ एउटा प्यासिभ इन्कम स्ट्रिम्स हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ राइट सुरुमा होला हामी स्किल्स नहुँदा त दुःख गर्नै पर्छ सेल्फ आफ्नो लागि आफैले सेल्फ गर्नै पर्छ यहाँ यो इन्डस्ट्रीमा आउनु भनेको इम्प्लोइ हुनु त हुँदै होइन यो यहाँ चाहिँ तपाईँ अरू कसैको नोकर बन्ने त हुँदै होइन यहाँ अब सेल्फ खुद आफ मालिक पनि आफै हो काम गर्ने पनि आफै हो सुरुमा यो दुःख गर्नुपर्छ तर जब हामीले केही स्ट्रिम्सहरू सेटअप गरिसके पछाडि त्यहाँबाट हामीले चाहिँ पासिभ इन्कम स्ट्रिम्सहरू चाहिँ बनाउन सक्छौँ फर इक्जाम्पल जस्तो हामी विशेष गरेर युट्युबिङसँग रिलेट कुराहरू सिकाउँछौँ युट्युबिङ पनि एउटा चाहिँ प्यासिभ इन्कम स्ट्रिम्स हो हामी ब्लगिङ सिकाउँछौँ ब्लगिङ पनि एउटा प्यासिभ इन्कम स्ट्रिम्स हो मेनली हामी एफिलिएट बिजनेस सिकाउँछौँ एफिलिएट मार्केटिङ सिकाउँछौँ एफिलिएट मार्केटिङ एफिलिएट बिजनेस पनि के हो त एउटा काम गर्न जाने हो भने सिस्टम डेभलप गर्न जाने हो भने जस्तो ट्राफिकको फनलको ल्यान्डिङ पेज जस्तो कुराहरू चाहिँ सिस्टम चाहिँ डेभलप गर्न जाने हो भने चाहिँ के हुन्छ त पासिभ इन्कम स्ट्रिम्स यो क्षेत्रबाट पनि चाहिँ गर्न सकिन्छ है त सर सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पैसा भन्ने कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ के मलाई के लाग्छ भने सिस्टम बनाउने हो क्या सिस्टम बनाउने त्यो सिस्टमबाट चाहिँ आउँछ क्या सिस्टम एउटा सिस्टम बनाइदिइसके पछाडि सिस्टमबाट चाहिँ आउँछ होइन सो हाम्रो चाहिँ मेन उद्देश्य चाहिँ यो स्ट्रिम्समा चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्छ गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो म अलिकति तपाईँले फ्याक्ट डेटा सेयर गर्छु संसारको पन्चानब्बे प्रतिशत मान्छेहरू यहीँ यहीँ सकिनुहुन्छ सर यहीँ संसारको पन्चानब्बे आठ एट बिलियन पिपुल प्लस तपाईँको चाहिँ संसारमा मान्छेहरू छौँ एट बिलियन प्लस पिपुलमा पन्चानब्बे प्रतिशत मान्छेहरू को लाइफ यहीँ सकिन्छ कि यी र एसमै सकिन्छ किन यो क्याटेगोरीमा जम्प गर्न सक्दैनन् भन्दाखेरि पहिलो कुरा त उनीहरू यो फ्रेमवर्क नै उनीहरूलाई थाहा हुँदैन पहिलो कुरा दोस्रो कुरा भनेको उनीहरूलाई यहाँ जानको लागि चाहिँ भनौँ न एउटा प्रोपर वे नै उनीहरूले क्याचअप गर्न चाहिँ सक्दैनन् कि होइन सो so, संसारको पन्चानब्बे प्रतिशत मान्छेहरू यहीँ तपाईँको लाइफ सकिन्छ भने पाँच प्रतिशत मान्छेहरू मात्र यो क्याटेगोरीमा छन् संसारमा र अर्को फ्याक्ट कुरा तपाईँलाई सेयर गर्छु तपाईँले गुगल पनि गर्नुहोला संसारको पन्चानब्बे प्रतिशत मान्छेहरू कहाँ पन्चानब्बे प्रतिशत पैसा कहाँ छ त यो क्याटेगोरीमा छ सर यो पाँच पर्सेन्ट मान्छेले चाहिँ संसारको पन्चानब्बे प्रतिशत पैसालाई के गरिरहेछन् त ड्राइभ गरिरहेछन् तपाईँले सुन्नुभयो होला नि जस्तो जेफ बेजोसको नेटवर्क चाहिँ तपाईँको एट्टी फाइभ प्लस कन्ट्रीको चाहिँ जिडिपी हो राइट जेफ बेजोस एक्लोको चाहिँ नेटवर्क चाहिँ एट्टी फाइभ प्लस कन्ट्रीको जिडिपी हो सानो सानो कन्ट्रीको जिडिपी हो भनिसके पछाडि इलन मस्क अहिले त झन् इलन मस्क जे Jeff Bill Gates Jeff Bezos Warren Buffett यिनीहरूको नेटवर्क चाहिँ कलेक्ट गर्ने हो भने कति कन्ट्रीको जिडिपी होला त होइन पाँच प्रतिशत मिलिनियर्स र बिलिनियर्सहरूले नै इकोनोमीलाई के गरिरहेछन् ड्राइभ गरिरहेछन् र पन्चानब्बे प्रतिशत मान्छेहरू पाँच प्रतिशत यहाँ पाँच प्रतिशत मात्र पैसा छ पाँच प्रतिशत पैसाको लागि के गरिरहेछन् त फाइट गरिरहेछन् सर सो so, यो एकदम जरुर कुरा हो तपाईँ पनि तपाईँ हामी रियलाइज गरौँ न सर डु थिङ्क तपाईँ यो फ्याक्ट जस्तो लाग्छ कि होइन भनौँ न साइमनले एउटा अन्दाजीमा भन्दैछ जस्तो लाग्छ तपाईँ एकछिन रियलाइज गरौँ न सर त्यही त अब <clears throat> मलाई डाटा चाहिँ एक्ज्याक्टली थाहा भएन तै पनि अब सुन्दाखेरि ठिकै जस्तो लाग्छ हरेक मान्छेले तपाईँले चाहिँ सोध्नुभयो भने एभ्री वान इज सिकिङ जब भन्छन् क्या होइन दे आर नट लुकिङ तपाईँको चाहिँ नयाँ अन्टरप्रिन्यरसिप अथवा चाहिँ नयाँ भनौँ न बिजनेस आफ्नै स्टार्टअप भन्ने कुरा एकदम मिनिमम मान्छेले भन्छन् क्या अब हुन त बिजनेस स्टार्टअप भन्ने कुरा तपाईँको चाहिँ भनौँ न यहाँ यो आफैमा सुरु गर्नु नै एउटा ठुलो कुरा हो होइन तर यदि चाहिँ passive income stream source create गर्ने हो भने तपाईँको यो कुराले चाहिँ हुँदैन होइन वी हेभ टु स्टार्ट यस्तो यस्तो चाहिँ इन्कम स्ट्रिम्सहरू जहाँ चाहिँ प्यासिभ इन्कम क्रिएट गर्न सकियोस् त्यस्तो सोर्स चाहिँ हामीले खोजेर चाहिँ काम गर्ने हो र त्यो कारणले गर्दा यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ र म तपाईँलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु मैले यो करिबन टु थाउजन्ड एटिनबाट लगभग चार पाँच वर्ष हुन लाग्यो यो इन्डस्ट्रीमा काम गर्दैछु र यो इन्डस्ट्रीमा आउँदाखेरि मैले केही वर्ष पछाडि चाहिँ मलाई के रियलाइज भयो भने हामी मान्छेले आफ्नो वे चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने त होइन एउटा चाहिँ सक्सेसको वे पुग्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले तिनवटा क्वेसन्स एकदमै हरेक व्यक्तिलाई पनि भन्छु यो तिनवटा क्वेसन्स एकदम इम्पोर्टेन्ट छ लाइफमा सबभन्दा फर्स्टमा भनेको चाहिँ म कहाँ छु भनेर पहिचान गर्नु म्याक्सिमम् मान्छेहरूको प्रब्लम यही छ कि म कहाँ छु भनेर पहिचान गर्न आफूले आफूलाई सक्दैन होइन हामी मान्छे भइसके पछाडि आफूले आफूलाई म कहाँ छु भनेर पहिचान गर्नु चाहिँ नम्बर वान कुरा रहेछ टोनी रोबिन्सले भन्नुहुन्छ अलवेज जति तपाईँले चाहिँ राइट क्वेसन्स आफूले आफूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ उति तपाईँ चाहिँ सक्सेस हुने चान्सेस हुन्छ क्वेसन सोध्ने राइट क्वेसन राइट क्वेसन जति मान्छेले आफूलाई सोध्न सक्यो उति मान्छे चाहिँ अगाडि बढ्छ भनेर भन्नु सो नम्बर वान भनेको तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जस्तो मैले चाहिँ म पनि यो क्याटेगोरीमा थिएँ टु थाउजन्ड एटिन अगाडि म यो क्याटेगोरी र यो क्याटेगोरीमा अहिले मेहनत गर्दैछु भनिसके पछाडि राकेश सर कहाँ हुनुहुन्छ होला त राकेश सर कहाँ भन्ने खोइ मैले अब त्यही त अब दुई तरिकाले सोच्न सक्दो रहेछ अब एउटा स्पिरिचुअली भयो एउटा चाहिँ जुन हामी संसारिक कुराहरूबाट भनौँ न अनस्पिरिचुअली भनौँ न अब कुन साइडबाट हेर्ने भन्ने हुँदो रहेछ अब यहाँ चाहिँ अब मटेरियलिस्टिक कुराहरू नै हामी गर्छौँ होइन तपाईँ अब स्पिरि स्पिरिचुअली त अब धेरै माथि हुनुहुन्छ होइन आइनो होइन कति अब सेवाकाई कति तर मेटेरियल स्पिरिचुअली सँगसँगै मान्छेलाई चाहिँ मटेरियल कुरा पनि सर्भाइभ हुनलाई चाहिँ चाहिन्छ क्या सर होइन किन त भन्दाखेरि फाइनेन्सियल एजुकेसन भन्ने कुरा छ नि सर चाहिन्छ के होइन र यो एजुकेसन मैले अघि पनि भने कहीँ पनि हामीलाई सिकाइँदैन हामीलाई यो सिस्टम भनौँ न हाम्रो पास्टले पनि सिक्नु भएन सिक्ने अप्सन पनि उहाँहरूले पाउनु भएन हामीले फाइनेन्सियल कुराहरूको लागि स्ट्रगल गरिराखेका छौँ होइन तपाईँलाई पनि त इन्कम त जरुरी छ नि त होइन रहेछ तपाईँको अब फ्यामिली हुनुहुन्छ अब अझै पनि मलाई के लाग्छ भने तपाईँ हामीले पनि यो एजुकेसन लिएनौँ भने यो शिक्षा लिएनौँ भने अझै हाम्रो अपकमिङ पुस्ताले पनि फाइनेन्सियली चाहिँ धेरै मेहनत गर्नुपर्छ र सिक्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ है सर होइन सो त्यो कारणले गर्दा मेरो चाहिँ भने के भने हामी सिकौँ न कम्तीमा फाइनेन्सियल एजुकेसन सिकौँ र सिकाउन सकौँ कि हाम्रो अपकमिङ जेनेरेसनलाई पनि त्यो कुरा ट्रान्सफर्म गर्न सकौँ जसले गर्दाखेरि इजी होस् लाइफलाई अगाडि बढाउनको लागि इजी होस् भन्ने कुरा होइन सो त्यो कारणले गर्दा मैले यहाँ नम्बर वान भनेको चाहिँ यो क्याटो यो क्वाड्रेन्ट अनुसार तपाईँ हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा हो म दुई हजार अठारभन्दा अगाडि यतैतिर थिएँ र अहिले चाहिँ यो क्याटेगोरीमा मैले चाहिँ वर्क आउट गर्दैछु तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँले आफूले आफूलाई चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु होला दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ म कहाँ छु भन्ने कुरा त हामीले थाहा पाउँछौँ म कहाँ जान चाहन्छु त विच इज कल भिजन होइन तपाईँको चाहिँ तिनवटा कुरा मान्छेसँग स्पष्ट हुनुपर्छ भन्छ नि भिजन मिसन र प्यासन होइन vision where do you want to go तपाईँको गोल के छ त भिजन तपाईँको भिजन राइट सो दोस्रो क्वेसन चाहिँ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अब कसैको भिजन हुनसक्छ ठुलो कम्पनी इस्ट्याब्लिस गर्ने कसैको हुनसक्छ चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो टिम इन्कम स्ट्रिम चाहिँ बिल्ड गर्ने एज अ इन्भेस्टर चाहिँ काम गर्ने राइट एउटा चाहिँ रेस्पेक्टेड लाइफ जिउने एउटा ट्राभल एउटा चाहिँ ट्राभल गर्ने टुर गर्ने विभिन्न मान्छेहरूको चाहिँ सपना हुन्छ दोस्रो कुरा होइन तपाईँको अब के छ सपना त्यो तपाईँले जान्नु होला राइट अब सपनालाई कसरी चाहिँ गोल सेटिङ भन्छ नि त गोल सेटिङ कसरी गोल सेटिङ गर्ने त्यो कुराहरू हुन्छ सो दोस्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ तपाईँ कहाँ जान चाहनुहुन्छ अथवा पुग्न चाहनुहुन्छ त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो इभन स्पिरिचुअल्ली पनि अब तपाईँको त्यो चाहिँ चाहिन्छ होला जस्तो लाग्छ होइन इभन लो म चाहिँ अब भर्खर प्र्याक्टिस गर्दैछु अब स्पिरिचुअल कुरा मलाई मन त एकदमै पर्छ नै होइन यो कुरा एकदमै मन पर्छ नै तर म इभन प्र्याक्टिस गर्दैछु सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ पुग्ने दोस्रो कुरा क्वेसन्स होइन तेस्रो भनेको चाहिँ तेस्रो क्वेसन्स भनेको चाहिँ हाउ डु यु गो तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ होइन तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ कहाँ जान चाहनुहुन्छ दोस्रो कुरा कहाँ जान चाहनुहुन्छ र तेस्रो कुरा त्यो अब तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ र कहाँ जान चाहनुहुन्छमा चाहिँ ग्याप भयो क्या होइन तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ र तपाईँ कहाँ जान चाहनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ के भयो त ग्याप भयो क्या त्यो कुरालाई चाहिँ के फुलफिल के क्वेसनले चाहिँ फुलफिल गर्छ होला जस्तो लाग्छ how do you go how do you go भन्ने कुराले चाहिँ हाउ डु यु गो तपाईँ कसरी कहाँ हुनुहुन्छ कहाँ पुग्न चाहनुहुन्छ कसरी जानुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म्याटर गर्छ क्या बुझ्नु है नि तपाईँलाई आफ्नो लेभल थाहा पाउनुभयो जान चाहनुहुन्छ अब कसरी जाने त त्यसको के अरे निचोड थाहा पाउनु पऱ्यो नि त वे थाहा पाउनु पऱ्यो नि त जसलाई हामी के भन्छौँ त मिसन र प्यासन पनि भनेर भन्छौँ मिसनमा अब के हुनसक्छ त जस्तो कतिपय गोलहरू छ नि कतिपय गोलहरू एचिभ गर्नको लागि धेरै कुराहरू सेक्रिफाइस गर्न चाहिँ जरुरी छ सर होइन सेक्रिफाइस भन्छ नि तपाईँको नेपालीमा के भन्छ यसलाई सेक्रिफाइस गर्न अति नै जरुरी छ कतिपय कुराहरू एचिभ गर्नका लागि जसलाई हामी मिसन अब मिसन स्टेट भनेको यस्तो हो तपाईँ त्यहाँ पुग्नका लागि तपाईँले सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने कुराहरू के के हुन्छ होइन जस्तो अब इभन भनौँ न तपाईँ अब अनलाइन इन्डस्ट्रीमा भोलि जोडिएर हामीसँग काम गर्नु गर्नुहुन्छ भने भनौँ न तपाईँले पनि धेरै एङ्गलबाट तपाईँले सोच्नुपर्ने हुन्छ कि सर होइन जस्तो भनौँ न तपाईँले अब तपाईँलाई फ्यामिलीले अब के गर्ने भन्न सक्ला होइन अथवा चाहिँ फ्रेन्ड सर्कलले भन्न सक्ला कि यो त स्क्याम हो फ्रड हो भन्न सक्ला होइन छन् नि त किनभने मान्छेहरूसँग चाहिँ ट्रस्ट छैन नि त आफूले आफूले आफूलाई ट्रस्ट गरेर यदि आफूले आफूलाई ट्रस्ट गरेर म केही चाहिँ गर्छु केही चाहिँ सिक्छु भनेर चाहिँ लाग्नु पर्ने हुन्छ सर मेरो केसमा पनि यही नै भएको हो सर होइन म केही भए पनि सिक्छु होइन म यति लेभलमा पुग्छु भन्ने कुरा त मलाई कति पनि विश्वासै थिएन होइन यो गडको ब्लेस र एउटा चाहिँ मेहनत होइन जुन उहाँले दिनुभयो त्योले पनि भएको होला जस्तो मलाई फिल हुन्छ तर यो स्टेजमा गइराख्नका लागि पनि कतिपय मिसन मिसनमा लागिराख्दा पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले त्याग्नु पर्ने हुन्छ होइन जस्तो हामीले भनौँ न यही कुरा तपाईँले हो के अरे नबुझेको व्यक्तिलाई सेयर गर्नुभयो भने पक्कै पनि उसले तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भनेर त भन्दै भन्दैन क्या किन भन्दैन त उसलाई केही थाहै छैन अब थाहा नभइसक्यो चाहिँ है के गर्छु यार छोड भन्छ मिसन जसलाई हामी मिसन भन्छौँ होइन डु अर डाई प्लानिङ चाहिन्छ स्ट्राटेजी बनाउन जरुरी छ हामी अब जस्तो तपाईँ अगाडि बढ्दा पनि त तपाईँको हाम्रो स्टेप्सहरू हुन्छ यो पछाडि के गर्ने यो पछाडि के गर्ने स्ट्राटेजी चाहिन्छ टार्गेट होइन अब विदिन विदिन इयर के गर्ने के टार्गेट सेट गर्ने होइन टार्गेटको कुराहरू आउँछ होइन यही कुराहरू आउँछ र तपाईँको तेस्रो मान्छेसँग के हुनुपर्ने जरुरी छ भन्दाखेरि प्यासन लगाव होइन एउटा जुनुन भन्छ होइन तपाईँको चाहिँ प्यासन जति पनि जति पनि मान्छेहरू आज सक्सेस भएका छन् उनीहरू आफ्नो प्यासनप्रति काम गरेर नै सक्सेस भएका छन् नि त होइन हामीले जति पनि टप मान्छेहरू हेरौँ जस्तो बिल आदि आधी कलेज पढ्दा पढ्दै ड्रप आउट गरिदियो किन त बिकज ऊ आफ्नो प्यासनमा तल्लिन भयो होइन मेरो प्यासन यो हो मैले किन एक्स्ट्रा टाइम चाहिँ खर्च गर्ने जेफ बेजोज होइन आफ्नो प्यासनमा लाग्यो र जेफ बेजोज भन्यो भनिसके पछाडि तपाईँ हामी अगाडि बढ्दा पनि चाहिँ के के कुरामा चाहिँ प्यासन दिने त नि भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई थोरै सेयर गर्न चाहन्छु दुईवटा कुरा हुन्छ हामी सक्सेस बन्नु छ भने दुईवटा कुरामा प्यासन दिन जरुरी दुईवटा कुरामध्ये एउटा कुरामा चाहिँ प्यासन दिन जरुरी छ एउटा भनेको इन्टरटेनमेन्ट भन्ने कुरा हुन्छ जुन चाहिँ बिल्कुलै एउटा चाहिँ सक्सेस बन्नलाई चाहिँ यो कुराले पनि चाहिँ बाधा गर्छ सर एकदमै दुनियाँको पन्चानब्बे प्रतिशत मान्छेहरू यसैमा रमाइरहेछन् र उनीहरू पाँच प्रतिशतमा छिर्न सकिरहेछन् यदि सक्सेस बन्नु छ भने एडुटेनमेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ sir edutainment versus entertainment entertainment always kill time money जस्तो शाहरुख खान सलमान खानको फिल्म आउँछ हेरिन्छ मजा आउँछ पैसा पनि गइराखेको हुन्छ होइन के भइरहेछ इन्टरटेनमेन्ट अब मान्छेले भनौँ न टिकटक हेर्छ कति मान्छेले टिकटक हेरेर कति समय बर्बाद गरिरहेछ नि त एट द सेम टाइम फेरि टिकटक चलाएर पनि पैसा कमाउन सकिन्छ नि त होइन तर अलिकति एन्टरटेनमेन्टमा टाइम त दिनु पऱ्यो नि त्यो दिन चाहँदैन टिकटक हेर्न रमाइलो आउँछ युट्युब होइन कति मान्छेले युट्युबबाट पैसा कमाइरहेछ होइन पहिला एन्टरटेन गरेर एडुकेट भएर कतिपय मान्छेले त्यसलाई हेरेर आनन्दसँग उसलाई हेरेर बसिरहन्छन् सो दुईवटा कुरा हुन्छ हामी हेर्ने कि रमाइलो लिने कि हामी त्यसलाई सिकेर गर्ने एडुकेट भएर चाहिँ त्यो माथि काम गर्ने दुईवटा कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सो म अलवेज एडुटेन्टलाई फोकस गराउने मान्छे हो र यदि चाहिँ फाइभ पर्सेन्टमा छिर्नु छ भने एडुटेन्मेन्ट त कम्पलसरी कम्पलसरी नै कुरा हो तपाईँको चाहिँ जसले गर्दाखेरि हाम्रो भिजनलाई हाम्रो मिसनलाई होइन एचिभ गर्नका लागि चाहिँ यो कुराले चाहिँ मद्दत गर्छ तेस्रो कुरा तेस्रो क्वेसनको चाहिँ आन्सरहरू चाहिँ यी कुराहरू हुन् अर्को के हुनसक्छ त भन्दाखेरि हाम्रो प्यासन के हुनु पर्यो त मेन्टरहरूमा हुनु पर्यो नि त सर होइन मेन्टर भनेको यस्तो कुरा हो जसले हामीलाई सही ठाउँमा पुर्याउन मद्दत गर्छ होइन जसले हामीलाई सक्सेसको यात्रा तय गर्न चाहिँ के गर्छ त मद्दत गर्छ मेन्टरहरू हुन जरुरी छ म मसँग पनि आज मेन्टर नभएको भए यो स्टेजमा आउन धेरै गाह्रो पर्थ्यो होला तर त्यो मेन्टर ती मेन्टरहरूको मद्दतले गर्दा आज म यो स्टेजमा छु होइन एटेन्ड सेमिनार वेबिनारहरू अनलाइन कोर्सेसहरू ट्रेनिङहरू एटेन्ड गर्न जरुरी छ जसले गर्दाखेरि नयाँ नयाँ कुराहरू हामीले के गरिराखेका हुन्छौँ सिकिराखेका हुन्छौँ बुक्सहरू जस्तो अर्को भनेको चाहिँ बुक्सहरूमा पनि प्यासन हुनु पर्यो होइन विशेष गरेर अब बुक्सहरू तपाईँको चाहिँ फिफ्टी सिक्सटी इयर्सको आफ्नो अनुभवलाई सँगालेर बुक लेखेको हुन्छ मान्छेले तपाईँको चाह्यो भने दुई चार दिन पाँच दिनमा एउटा बुकबाट साठी वर्षको अनुभव कलेक्ट गर्न सक्छौँ भनिसके पछाडि कति हामी चाहिँ लकी छौँ कि अझ मोर सक्सेसफुल हुने चाहिँ हामीसँग चाहिँ कति धेरै अप्सन रहेछ होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्यासन चाहिँ यो कुराहरूमा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै हो जस्तो यहाँ माथिको मलाई आजसम्म यहाँ आउनका लागि मेन्टर गर्नुभएको मेन्टरहरू जस्तो ताई लुपेज हुनुहुन्छ ग्रान्ड कार्डोन हुनुहुन्छ बिन्द्रा सायद चिन्नुहुन्छ होला उहाँलाई बिन्द्रा होइन सोनु शर्मा उहाँलाई उहाँसँग चाहिँ हामीले फिजिकल्ली पनि केही काम गरिराखेका छौँ होइन डाल लगायतको यी व्यक्तिहरूले मलाई यहाँसम्म जानका लागि चाहिँ ठुल्ठुलो मद्दत गर्नुभएको छ अनलाइन इन्डस्ट्रीको किङहरू भनेको उहाँहरू नै हुनुहुन्छ है अनलाइन इन्डस्ट्रीमा भनौँ न एउटा चाहिँ डिजिटल इन्डस्ट्रीमा एउटा चाहिँ यसरी पनि चाहिँ मान्छे मिलिनियर बन्न सक्छन् भन्ने एउटा चाहिँ ज्वलन्त उदाहरण हुनुहुन्छ उहाँहरू भनेको र बुक्सहरू जस्तो म तपाईँलाई कस्तो बुक्सहरू रिकमेन्ड गर्छु त भन्दाखेरि एकदमै पढ्नै पर्ने द फोर आवर विक हप्तामा चार घन्टा काम गरेर कसरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ इन्कम स्ट्रिम अटोमेट गर्ने यो बुकले सिकाउँछ होइन seven habits of highly successful full people सातवटा चाहिँ सक्सेसफुल मान्छेहरूको चाहिँ आदत बानी बेहोरा के हो कस्तो हुन्छ रिच द्याट पोर द्याट एकदम यो पढ्नै पर्ने पुस्तक छ सर अर्को क्यास फ्लो क्वार्टर अर्को the secrets of millionaire mind लगायतको think and grow rich the power of subconscious mind the intelligent investor जस्तो बुक्सहरू अति नै पावरफुल बुक्सहरू छ तपाईँहरूले म रिकमेन्ड गर्छु हामी गर् गर्छु र तपाईँ यो बुक्सहरू पढ्दा अझ बढी चाहिँ तपाईँको चान्सेस हुन्छ कि अगाडि बढ्नको लागि र तपाईँ हामी काम गर्दै गयौँ भने म तपाईँलाई पठाइदिन पनि कतिपय बुक्सहरू सक्छु है त सो इन्टरटेनमेन्टमा जस्तो हाम्रो पर्पोजलाई हाम्रो जुन चाहिँ सक्सेसलाई एचिभ गर्ने मुभिजहरू पनि छन् के जस्तो तपाईँको चाहिँ the wolf of Wall Street the pursuit of happiness catch if you can Forrest कम जस्तो मुभिजहरू एउटा एन्टरप्रेन्यर्स बिजनेसम्यान अथवा चाहिँ स्टार्टअपले हेर्नै पर्ने मुभिजहरू हुन् होइन यो मुभिजहरू पनि म चाहिँ तपाईँलाई रिकमेन्ड गर्छु है त सर सो बुझ्नुभयो सर <clears throat> अलिअलि बुझ्दैछु मैले पहिला पनि त्यो दुइटा ट्रेनिङ चाहिँ गरेको थिएँ कि त्यो चाहिँ एन्टरप्रनरसिप र त्यो बिजनेस ट्रेनिङको गरेँ धेरै पहिला पछि काम गरेन काम गरेन भन्दा पनि अब सेवा काममा बिजी भयो नि त त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले अलिअलि दोहोरेको जस्तो फिल भयो कि <laughs> जस मजा आउँदो रहेछ रिमाइन्ड हुन्छ नि त कतिवटा मैले रिमाइन्ड नै तपाईँलाई गर्छु भनेर पनि गरेको थोरै अब मेरो चाहिँ अब टु थाउजन्ड एटिनमा चाहिँ मैले यो कुराहरू केही पनि पाएको थिइनँ सर न त मसँग यस्तो बुक्सहरू पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई कन्सेप्ट थियो न त मसँग यस्तो मेन्टर्सहरू सक्सेसको लागि मलाई यति कुरा चाहिँ थाहा थियो मैले मेन्टर फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म चौध वर्षदेखि लागेको मान्छे हो होइन बिस वर्षमा आएर बल्ल मैले मेन्टर पाएँ छ वर्ष लाग्यो मलाई मेन्टर फाइन्ड आउट गर्न बुक्सहरू पढ्नुपर्छ यस्तो मुभिजहरू हुन्छ भन्ने कुरा मलाई त्यो समयमा चाहिँ थाहा थिएन र कम्प्लिटली मैले टु थाउजन्ड एटिन अगाडि पैसा कमाउनका लागि जे पायो त्यही गर्थेँ है सो मेरो नेपालको कन्टेक्समा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा जेरो टु एकदम जेरो इभन लोनदेखि चाहिँ एउटा डिजिटल मेलिनियर भन्दा पनि हुन्छ किनभने अब पछि अब यहाँ सानो अफिसहरू सेटअप त गरेको छु तर पछि मैले सेटअप गरेको कुराहरू तर म म जति पनि चाहिँ मैले काम गरेको छु डिजिटल्ली नै गरेको हुनाले पनि नेपाली डिजिटल मेलिनियर चाहिँ म आफूले भन्छु होइन अब युएस मिलिनियर बन्नु छ म भन्छु म एकदम म कमिट छु कमिटेड छु त्यो कुरा गर्नको लागि र मैले टु थाउजन्ड एटिन अगाडि मेरो सुरु जर्नी गर्दाखेरि त्यो अगाडि मैले भने जे पाइ त्यही गर्ने है पैसाको लागि तपाईँको एउटा एथिक्स नर्म्स भ्यालुज भन्छ नि कामको होइन त्यो भित्र नरहेकन होइन तपाईँको चाहिँ विभिन्न कामहरू गरियो मेरो आफ्नै स्टोरी छ र चाहिँ त्यो बेलामा भनौँ न अब पाँच दस हजार पन्ध्र हजार स्यालेरी आउँथ्यो र जब मैले काम सुरु गर्दाखेरि यति धेरै मलाई एउटै कुरा मात्र एउटै कुरा चाहिँ के थाहा थियो भने टेक्नोलोजीसँग बढ्यो भने मान्छे अगाडि पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई बिलिभ थियो एकदम सानो त्यो हुन्छ नि अब आफू कम्प्युटर नपढेको मान्छे सर हेर्नु होइन कम्प्युटर कसरी काम गर्छ कम्प्युटर कसरी टाइपिङ गर्छ नपढेको मान्छे तर मलाई एउटै बिलिफ थियो कि टेक्नोलोजीमा पावर छ है भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लागिरहेको थियो अनि म सुनर अर लेटर ढिलो नै भए पनि ढिलो नै भए पनि म टेक्नोलोजीमा चाहिँ काम गर्न चाहन्छु टेक्नोलोजीमा चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छु त्यति कुरा मलाई लागिरहेको थियो र त्यही क्रममा मलाई नाइन टु फाइभ जब गरिराख्दा के फिल भयो भने लाइफ त लिमिटेड छ नि सर होइन पचास साठी वर्ष बाँच्नु छ म्याक्सिमम् बाँच्यो भने असी सय वर्ष हो होइन लाइफ त एकदम लिमिटेड छ यो लिमिटेड लाइफमा चाहिँ अनलिमिटेड काम गर्न चाहने मान्छे हो होइन गर्दैछु अझै म यतिलाई अनलिमिटेड त भन्दिनँ होइन दुई चारवटा प्रोजेक्ट त रन गरिरहेको छु तर यो लिमिट अझै चाहिँ अनलिमिटेड त म भए जस्तो मलाई लाग्दैन जब अनलिमिटेड भनेको चाहिँ एउटा लेभलमा पुगिसके जस्तो फिल हुन्छ सो त्यति बेला मैले चाहिँ यो बिजनेस सुरु गर्दाखेरि मसँग चाहिँ कुनै पनि टेक्निकल स्किल्स थिएन न कम्युनिकेसन स्किल्स थियो न प्रेजेन्टेसन स्किल्स थियो मार्केटिङ स्किल्स त के आफूलाई होइन मार्केटिङको एप पनि थाहा थिएन सेलिङ स्किल्स क्लोजिङ स्किल्स यो केही पनि कुराहरू मसँग थिएन सर होइन जब मैले यो टेक्नोलोजीसँग बढ्नुपर्छ अनलाइन बिजनेसमा चाहिँ बढ्नुपर्छ भन्दाखेरि मलाई मैले भने एउटै मात्र के बिलिभ थियो भने टेक्नोलोजीमा केही चाहिँ पावर छ योसँग चाहिँ बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ र मैले यो बिजनेस के गर्न सकिन्छ त नेक्स्ट अप्सनमा त होइन यो नाइन टु फाइभमै बस्ने हो कि अथवा नेक्स्ट अप्सन सर्च आउट गर्ने हो के गर्न सकिन्छ त नेक्स्ट अप्सन भन्दाखेरि मैले त्यति बेला सानो एउटा दस कक्षा पास गरेर तपाईँको पाँच हजारको माइक्रोम्याक्स भन्ने तपाईँलाई थाहा छ एउटा मोबाइल आउँथ्यो क्या त्यो माइक्रोम्याक्स भन्ने एउटा मोबाइल किनेको त्यहीबाट सर्च गरेर चाहिँ तपाईँको एफिलिएट बिजनेसको विषयमा मैले केही जानकारीहरू पाएँ अनि जानकारी पाइसके पछाडि चाहिँ या यो नेपालमा चाहिँ कसले गराउँछ त भन्दाखेरि सर्च गर्दै गर्दै जाने क्रममा एकजना मेरो एकजना दाईले गर्नुहुँदो रहेछ अनि मैले त्यो दाईबाट चाहिँ सोधेर भने कि म यो फिल्डमा चाहिँ एकदम बढ्न इच्छुक छु के गर्नुपर्छ उहाँले चाहिँ त्यति बेला अरूलाई पनि सि र सिकाउनु हुँदो रहेछ भन्नुभयो ए मेरो यति कष्ट त गर्छस् त भनेर भन्नुभयो होइन मलाई त अब आफूलाई त गर्नु छ केही न केही अब त्यही नाइन टु फाइभले वाक्क भएको र उहाँले त्यो भनिसके पछाडि गर्छु गर्छु अब गर्छु त भन्यो मसँग पैसा पनि थिएन त्यो बेलामा है पैसा पनि थिएन नाइन टु फाइभ या तपाईँको चाहिँ कति नै हुन्छ र दस पन्ध्र हजार कोठामा बसेको छ अरूको घरमा बसेको छ कोठाबाट तिर्यो खायो त्यतिमै सक्यो मैले बिहान सोच्न थालेँ कि मैले कहीँ न कहीँ लोनै गरेर भए पनि गर्छु होइन त्यति आँट थियो र मैले चाहिँ फाइनल्ली वान लाख डेप्ट चाहिँ यताउता सोधपुछ गरेर एक लाख डेप्ट कलेक्ट गरेर वान लाख डेप्ट कलेक्ट गरेर उहाँको फी पनि मैले बुझाएँ र उहाँलाई लागेको थियो होला अझै होस् उहाँले मलाई अहिले एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ त्यति बेला मलाई उहाँले चाहिँ फिल गर्नुहुन्थ्यो के अरे यो मान्छे सक्सेस चाहिँ हुन्न भन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई <laughs> मनमा चाहिँ त्यस्तो लाग्थ्यो तर उहाँले अहिले आएर धेरै मलाई एप्रिसिएट पनि गर्नुहुन्छ अनि त्यसरी मैले आफ्नो जर्नी सुरु गरेँ सर है अगाडि बढ्ने क्रममा अनि त्यसरी सुरु गरेँ र आज यो पोजिसनमा काम गर्दैछु होइन र बिस्तारै बिस्तारै यो कुराहरू चाहिँदो रहेछ भनिसके पछाडि चाहिँ आफूले डेभलप गर्दै गर्दै गर्दै गर्दै मैले दिन रात नभनी तपाईँको दुई वर्ष एफिलिएट बिजनेसमा काम गरेँ मलाई बचाइदेखि धेरै बुक्स पढ्न मन पर्छ सर स्पेसियली बायोग्राफी र बिजनेससँग रिलेटेड बुक्सहरू मलाई पहिला पढ्नलाई होइन पैसा पनि हुन्न थियो बुक किन्नलाई पछि <laughs> काम गर्दै गयो पैसा पनि भयो अगाडि बढ्दै गयो र गर्दै गर्दै गर्दाखेरि पछि अब पहिला चाहिँ अब मैले युएस बेस्ड प्रोग्राम गरेको थिएँ र गर्दैछु स्टिल युएस बेस्ड प्रोग्राम गर्छु तर मेनली अहिले चाहिँ मैले नेपालीहरूको लागि नै भनेर हामीले नेपाली प्लेटफर्म डिजाइन गरेका छौँ र त्यहाँ हामीले काम गरिराखेका छौँ मेनली र भोलि इन्टरनेसनली बाहिर काम गर्न चाहन्छन् भने उनीहरूलाई बाहिर पनि काम गर्न सक्ने अप्सनसम्म हामीले बनाएका छौँ र तपाईँको विशेष गरेर पछि त्यही प्लेटफर्ममा मैले आफ्नो ट्रेनिङ लेभललाई पनि अपग्रेड गरेँ है तपाईँको ट्रेनिङ लेभललाई पनि अपग्रेड गरेँ सुरुमा मैले थर्टी फाइभ थाउजन्डबाट one lakh twenty five thousand फेरि पेमेन्ट रिपेमेन्ट गरेर मैले आफ्नो लेभल अपग्रेड गरेर अगाडि बढ्दै क्रममा यी व्यक्तिहरूको त मैले ट्रेनिङहरू प्रायः एक्सेस स्टिल पनि गरिराखेको हुन्छु अलिकति चिप चिप कस्टमा पनि उहाँहरूले दिनुहुन्छ तपाईँको फोर्टी फाइभ नाइन्टी नाइन यस्तोमा पनि उहाँहरूले ट्रेनिङ दिइराख्नु भएको हुन्छ अनलाइन प्रायः हुन्छ डक्टर बिन्द्राको त आइबिसी आउने बित्तिकै मैले वान लाख सिक्सटी फाइभ थाउजन्डको आइबी बेसी गरेर अगाडि बढ्दैछु मेरो टिमलाई चाहिँ कतिपय सिरिज मैले यत्तिकै सेयर गर्दै गरेको छु होइन यो के अरे नेपाली प्लेटफर्ममा ताइलोपे सोनु शर्मासँग चाहिँ सरसँग चाहिँ अब हामीले फिजिकल्ली पनि केही प्रोजेक्ट गर्दैछौँ काम गर्दैछौँ ल लगायतको यसरी मेरो जर्नी चाहिँ अलिकति स्ट्रगलमै रह्यो भनौँ न सर स्ट्रगलमै रह्यो र पोखरामा केही सेमिनार्सहरू तपाईँको एन्टरप्रिनियरसिप वर्कसपहरू पनि गर्ने अपर्च्युनिटी मिल्यो बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ सुरुमा सेमिनारहरू एटेन्ड गर्दै गर्दै गर्दाखेरि र त्यस पछाडि तपाईँको पोखरामा केही रेडियोजहरूले इन्टरभ्यू दिने अपर्च्युनिटी पनि मिलाउनु भएको थियो बिग एफएम अन्नपूर्ण बडा एफएम लगायतको के एफएमले र चाहिँ तपाईँको उहाँहरू विशेष गरेर बुटोलको मेरो एफिलिएटमा जोडिएर चाहिँ काम गरिराख्नु भएको साथीहरू हुनुहुन्छ र तपाईँको यस्तै रह्यो सर है स्ट्रगलमै रह्यो र करेन्टली मैले चाहिँ तपाईँले भने पाँचवटा प्रोजेक्ट्स मैले गर्दैछु अहिले यो यो समयसम्म आउँदाखेरि मलाई चाहिँ एक हजार प्रोजेक्ट्स गर्न मन छ सर लाइफमा एक हजार प्रोजेक्ट जहाँ चाहिँ होइन प्रोजेक्ट गर्ने मात्र होइन कि जहाँबाट चाहिँ पैसा पनि आओस् होइन सोसियल वर्क पनि गर्न सकियोस् एक हजार प्रोजेक्ट गर्न मन छ let's see I don't know so अहिले मसँग करेन्टली पाँचवटा प्रोजेक्ट छ जसमध्ये पहिलो भनेको चाहिँ टु थाउजन्ड एटिनबाट सुरु गरिसके पछाडि नाइन्टिनको लास्टतिर मैले चाहिँ पर्चेस गरेको कम्पनी हो यो पोखरा जब्स भन्ने विशेष गरेर एटिन अगाडि नै यो रन भइराखेको एउटा रिक्रुटिङ यो तपाईँको जब सिकरहरूलाई विशेष गरेर जब सेन्टर भनौँ न यहाँ हाम्रो टिम यही हुनुहुन्छ हामी स्टिल पनि यो कम्पनी रन गरिरहेका छौँ पोखरामा पोखरा जब्स भनेर छ अर्को भनेको चाहिँ अहिले हामीले रन गरिराखेको भनेको चाहिँ चोय डिजिटल एजेन्सी भनेर छ यो चोय डिजिटल एजेन्सी चाहिँ मैले टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानमा चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो एफिलिएट टिमलाई पनि हेल्पफुल हुने प्लस यहाँको चाहिँ बिजनेस हाउजेसहरूलाई पनि सपोर्ट हुने हिसाबले चाहिँ मलाई यो राम्रो लाग्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जो डिजिटल एजेन्सीको चाहिँ स्ट्या इस्ट्याब्लिस हौँ र अहिले यो हामी रन गरिराखेका छौँ यसको चाहिँ डिजिटल्ली हामीले तिन चारजना छौँ डिजिटल्ली हामीले यसलाई रन गरिराखेका छौँ म अर्को भनेको चाहिँ तेस्रो भनेको डाइरेक्ट सेलिङमा पनि छु अघि मैले तपाईँलाई भने नेटवर्क मार्केटिङ तपाईँलाई थाहा छ होला नेटवर्क मार्केटिङको बारेमा त्यो त्यो फिल्डमा पनि हामी काम छ कुनै समय भए रहेछ भने तपाईँलाई त्यो विषयमा पनि सेयर गरौँला अर्को मेन मैले काम गर्ने भनेको चाहिँ एफिलिएट बिजनेसमा हो सर चौथोमा र अर्को भनेको चाहिँ मैले पाँचौँमा चाहिँ विशेष गरेर तपाईँले सुन्नुभएको होला यो ब्लक चेन टेक्नोलोजीमा पनि अलिकति काम गर्दैछु है अलिअलि काम गर्दैछु त्यही मन्थली तिस चालिस हजार आउँछ धेरै त आउँदैन त्यहाँबाट त्यसरी चाहिँ मैले यो प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ मा चाहिँ काम गरिराखेको छु सो म तपाईँलाई यो सबै प्रोजेक्ट्सहरूमा मैले मलाई के सजिलो सहज भएको छ भन्दाखेरि मेरो करियर चाहिँ एफिलिएट बिजनेसबाट गरेर चाहिँ सहज भएको फिल भयो क्या र म यही नै तपाईँले सेयर गर्न चाहन्छु एफिलिएट बिजनेसमा चाहिँ के सिकिँदो रहेछ त होइन के कुरा हुँदो रहेछ जुन चाहिँ एभ्री बिजनेस गर्नेलाई चाहिँ त्यो आवश्यक पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई सेयर गर्छु जसलाई म एफिलिएट मार्केटिङ साइकल पनि भनेर भन्छु है सो हामी अगाडि बढ्छौँ है त सर बढौँ सो एफिलिएट बिजनेसमा सबभन्दा फर्स्ट भनेको चाहिँ एज अ एफिलिएट मार्केटर अब भोलि तपाईँ भनौँ न तपाईँ पनि हामीसँग affiliate as a affiliate marketer भनेर एफिलिएट प्लेटफर्ममा रहेर यसको सिस्टमहरू अझ गहिरो रूपमा अध्ययन गरेर अगाडि बढ्न अप्सन छ तपाईँसँग पनि छ होइन र एउटा तपाईँले गर्नु नै भएन र भोलि तपाईँ चाहिँ बढ्न चाहनुभयो भने पनि तपाईँले बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एफिलिएट बिजनेसमा चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट भनेको चाहिँ कम्पनीको बारेमा कम्पनीको भिजन कम्पनीको मिसन र कम्पनीको अब्जेक्टिभ प्लेटफर्म होइन कम्पनी भनेको एउटा प्लेटफर्म हुन्छ त्यो प्लेटफर्मको चाहिँ ओभरअल कुराहरू चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ बुझ्न चाहिँ अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो एउटा सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटरले चाहिँ बुझ्नै पर्ने कुरा मध्ये कम्पनी पहिलो कुरा हो र दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ कम्पनी पश्चात कम्पनी भइसके पछाडि कम्पनीले केही न केही प्रडक्ट त डेलिभर गर्नै पर्ने हुन्छ मार्केटमा होइन मार्केटमा प्रडक्ट डेलिभर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कारणले गर्दा प्रडक्टको विषयमा पनि एउटा सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटरले चाहिँ रिसर्च गरेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ संसारमा टु क्याटेगोरीको प्रडक्ट हुन्छ सर है फिजिकल प्रडक्ट र डिजिटल प्रडक्ट सो तपाईँ कुन प्रडक्टमाथि काम गर्दा सक्सेस हुने भन्ने कुरा हो नि त किनभने तपाईँले त काम त्यहीँ गर्नुहुन्छ जहाँ तपाईँको सक्सेस हुन्छ राइट जहाँ तपाईँलाई फाइदा हुन्छ बेनिफिट्स हुन्छ र तपाईँको विशेष गरेर हामीले फिजिकल प्रडक्टमाथि चाहिँ काम गर्दैनौँ सर किनभने त्यसमा धेरै झन्झट हुन्छ तपाईँको चाहिँ थुप्रै कुराहरूको चाहिँ यसमा रिस्कदेखि लिएर धेरै कुराहरूको चाहिँ झन्झट हुन्छ फिजिकल प्रडक्टमा चाहिँ हामी चाहिँ स्पेसियल्ली डिजिटल प्रडक्टमाथि चाहिँ काम गर्छौँ सर है डिजिटल प्रडक्टमाथि चाहिँ काम गर्छौँ डिजिटल प्रडक्टमा थुप्रै फाइदाहरू छ यसको धेरै फाइदाहरू छ डिजिटल प्रडक्टमा काम गर्नुको र एउटा सुपर सक्सेसफुल अनलाइन एफिलिएट मार्केटरले छ नि जहिले डिजिटल प्रडक्टलाई नै काम गरेको हुन्छ success super super affiliate marketer भनेको चाहिँ जसले चाहिँ भनौँ न दस लाख पन्ध्र लाख एफिलिएट मार्केटिङबाट कमाउँछ त्यो व्यक्तिलाई सुपर सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर भन्छ उनीहरूले जहिले पनि उनीहरूको चोइस भनेको चाहिँ डिजिटल प्रडक्ट हुन्छ राइट सो बुझ्नै पर्ने जान्नै पनि अब हामी अलिकति अब डिपली त हामी अब अझ ट्रेनिङमा तपाईँ जान जानुभयो भने हाम्रो ट्रेनिङभित्र अब विशेष हामीले कुरा गर्छौँ त्यो प्रडक्टहरूको विषयमा होइन तपाईँको कसरी चाहिँ प्रडक्टको डिजाइन भएको हुन्छ होइन तपाईँको धेरै कुराहरू हुन्छ त्योभित्र यहाँ म मेरो चाहिँ सेयर भएको रहेनछ यहाँबाट म तपाईँलाई अर्को पनि एउटा चाहिँ सो ओके सो दोस्रो कुरा चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि एज अ एफिलिएट मार्केटरले चाहिँ बुझ्नै पर्ने कम्पलसरी कुरा भनेको चाहिँ प्रडक्टको विषयमा बुझेर चाहिँ काम गर्नु चाहिँ जरुरी छ है त सर र अब प्रडक्टभित्र पनि हाई टिकट लो टिकट भन्ने कुराहरू हुन्छ यो कुराहरू हामी सिक्छौँ है गर्छौँ तेस्रो एफिलिएट मार्केटरले बेसिक्स अफ डिजिटल मार्केटिङ जान्नु चाहिँ पर्छ है सो जसले चाहिँ बेसिक्स अफ डिजिटल मार्केटिङ जानेको छ उसले एफिलिएट मार्केटिङ गरेर मजाले चाहिँ सर्भाइभ गर्न सक्छ तपाईँको डिजिटल मार्केटिङ आफैमा एउटा ठुलो इन्डस्ट्री हो राकेश सर आफैमा ठुलो इन्डस्ट्री हो यसमा आठ करोडभन्दा वर्ल्ड वाइड बढी भ्याकेन्सी छ आठ करोडभन्दा वर्ल्ड वाइडको सिनारीमा हेर्दाखेरि आफैमा एउटा ठुलो स्कोप भएको क्षेत्र हो इन्डस्ट्री हो तर त्यो सँगसँगै एफिलिएट मार्केटिङमा चाहिँ बेसिक्स अफ डिजिटल मार्केटिङ जान्यो भने उसले राम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङ गर्न सक्छ होइन गरेर खान सक्छ जसलाई फेसबुकलाई नर्मली युज गर्न जाने हो टिकटक युट्युब ब्लग वेबसाइट यतिलाई अनलाइन बेसिकली जान्यो भने चाहिँ उसले चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङ गर्न सक्छ सो त्यही कारणले गर्दा हामीले छुट्टै डिजिटल मार्केटिङकै मात्र पनि हामीले कोर्सेसहरू दिन त दिन्छौँ होइन डिजिटल मार्केटिङकै मात्र कोर्सेस दिन्छौँ भोलि तपाईँ हामीले भनौँ न जति पनि सिक्ने साथीहरूले डिजिटल मार्केटिङकै मात्र काम गरेर पनि गरी चाहिँ सक्नुहुन्छ तर एफिलिएट प्लेटफर्म पनि हुने भएको हुनाले डिजिटल मार्केटिङ गर्न जाने हो भने एफिलिएट मार्केटिङ सहज रूपमा चाहिँ उनीहरूले गरेर चाहिँ खान सक्छन् भनेर हामीले मार्केटिङसँग रिलेट विभिन्न ट्रेनिङहरू यहाँ लन्च गरेका छौँ जस्तो फेसबुक मार्केटिङ ट्रेनिङ तपाईँको चाहिँ Google training TikTok training Instagram training LinkedIn training लगायत युट्युब ट्रेनिङ लगायतको ट्रेनिङहरू हामीले लन्च गरेका छौँ यो चाहिँ एउटा डिजिटल मार्केटिङको चाहिँ के हो त कन्सेप्ट हो है त सर सो यो कन्सेप्टहरू बुझ्यो भने भोलि एफिलिएट मार्केटिङ गर्नलाई चाहिँ कुनै समस्या छैन सो डिजिटल मार्केटरले सिक्नै पर्ने कुरा चाहिँ एफिलिएट मार्केटरले सिक्नै पर्ने कुरा चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ हो हाम्रो समयमा त कहाँ हुन्थ्यो सर यो यस्तो कोर्स त कहाँ पाइनु होइन बाहिरको एक दुईवटा साइटमा तपाईँको हुन्थ्यो अनि इङ्ग्लिस नबुझेर खत्तम तपाईँको अहिलेको साथीहरूलाई म त भन्छु के राकेश सर अहिलेको साथीहरूको लागि छ नि यो प्लेटफर्ममा आउनु मात्र फिफ्टी सिक्सटी पर्सेन्ट त सक्सेस हो हेर्नु होइन राइट प्रडक्ट छ राइट प्लेटफर्म छ राइट मार्केटिङ कन्सेप्टहरू छ होइन बाँकी अब थर्टी फोर्टी पर्सेन्ट तपाईँको चाहिँ मेहनत गर्ने आफ्नो कुरा हो क्या सर होइन मेहनत केमा त गर्ने भन्दाखेरि सिक्ने अनि सिकेको कुरालाई चाहिँ कसरी अब व्यवहारमा चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली उतार्ने त्यति कुरा अलिकति चाहिँ उनीहरूले सिक्यो भने मेहनत गर्यो भने सक्सेस हुने रेसियो चाहिँ यसमा हाइली नै छ होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेको हाम्रो साथीहरूलाई चाहिँ हामीले विशेष गरेर डिजिटल मार्केटिङको इज एन्ड एभ्री कुराहरू हामी सिकाउँछौँ मार्केटिङमा पनि टु क्याटेगोरी हुन्छ एउटा फिजिकल र अर्को चाहिँ डिजिटल फिजिकल भनेको त अब धेरै नै आउटडेट भइसक्यो होला त मान्छेले अझ प्रयोग त गरिराखेको छन् तर त्योभन्दा आजको मेन च्याप्टर भनेको डिजिटल मार्केटिङ हो होइन सो यो डिजिटल मार्केटिङ जान्यो भने नट हाम्रो यहाँको युथहरू नेपालमा मात्र नभएर बाहिरको प्रोजेक्ट्सहरू पनि चाहिँ यसमा गर्ने उत्तिकै चान्सेसहरू चाहिँ रहन्छ होइन नेपालमा बसेर युरोपको प्रोजेक्ट गर्न सकिन्छ युएसको प्रोजेक्ट गर्न सकिन्छ अस्ट्रेलियाको प्रोजेक्ट गर्न सकिन्छ भनिसके पछाडि नेपालमा बसेर डलर कमाउने होइन <laughs> नेपालमा बसेर डलर कमाउने यही नै हो सो र चौथो भनेको चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङमा हामीले सिक्छौँ सेल्स ट्रेनिङ सिक्छौँ सर है सेल्स ट्रेनिङ सिक्छौँ सेल्स ट्रेनिङ सेल्स प्रोसेस सिक्छौँ जुन चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ डिजाइन गरेर राखेका छौँ एडभान्स सेल्स ट्रेनिङ भनेर तपाईँको सेल्स ट्रेनिङ चाहिँ यहाँ छ हामीले इच एन्ड एभ्री च्याप्टर चाहिँ मजाले डिजाइन गरेर राखेका छौँ सेल्स च्याप्टरको विषयमा सेल्स ट्रेनिङको विषयमा किन त यो इम्पोर्टेन्ट छ भन्नुहुन्छ भने नि sales is oxygen of any business कुनै पनि स्टार्टअप बिजनेस किन गरिन्छ त सेल्स गर्नलाई हो नि त पैसा कमाउनलाई हो नि त होइन सो धेरै जसो मान्छेलाई यो एकदमै थाहा छैन कि सेलिङ प्रोसेस भन्ने कुरा एकदम कम मान्छेलाई थाहा छ सेल्स ट्रेनिङ तपाईँको नेपालको कन्टेक्समा त एकदमै मैले कम देख्छु सेल्स ट्रेनिङ यो जरुरी छ कि हरेक बिजनेसमा चाहिँ सेल्स ट्रेनिङ जरुरी छ र एफिलिएट बिजनेसमा पनि यो अलि जरुरी छ तपाईँको sales is everything for the business होइन जब चाहिँ भनौँ न बिजनेसमा चाहिँ सेल्स हुन्छ बिजनेस सर्भाइभ हुन्छ नि त जब बिजनेसमा चाहिँ पैसा आउँदैन सेल्स हुँदैन भने त त्यो बिजनेस त के हुन्छ त बन्द हुन्छ क्लोज हुन्छ हो कि नै sir so sales training important छ सेल्स प्रोसेस सिक्न जरुरी छ र सेल्स एउटा प्रोसेस मात्र नभएर एउटा के हो त प्रोफेसन पनि हो सेल्स इन्डस्ट्री होइन यो यति बिग इन्डस्ट्री हो जहाँ चाहिँ वर्ल्डको चाहिँ भनौँ न टप एउटा चाहिँ इन्टेलिजेन्ट पिपुलहरूलाई भेट्ने मिटअप गर्ने एउटा ठाउँ हो सेलिङ इन्डस्ट्री भनेको सो मैले भन्ने गर्छु sales is foundation of any business कुनै पनि फाउन्डेसन हो बिजनेसको लागि सो सेल्स एउटा के हो त प्रोसेस हो सर होइन तपाईँको नर्मली चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन विभिन्न माध्यमहरू छन् मेकानिजमहरू छन् यसको होइन त्यो मेकानिजमहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने प्रोसेसहरू सो यो चाहिँ च्याप्टर हामीले राखिदिएका छौँ विशेष गरेर एफिलेट बिजनेसको च्याप्टरमा र तपाईँको यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एफिलिएट मार्केटरले सिक्नुपर्ने के कुरा रहेछ त इन्फर्मेसन प्रडक्ट कम्पनीको विषयमा पहिलो लिने सिक्ने दोस्रो तपाईँको चाहिँ मार्केटिङ स्ट्राटेजीको विषयमा सिक्ने तेस्रो चौथो भनेको चाहिँ के भयो त सेल्स प्रोसेसको विषयमा चाहिँ सिकिसके पछाडि नै एउटा चाहिँ सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर चाहिँ बन्छ है त सर बुझ्नुभयो तपाईँले सो बुझ्नुभयो सर हजुर होइन हाम्रो एफिलिएट मार्केटिङमा चाहिँ सर यो यही प्रोसेसमा काम हुन्छ नर्मल्ली तपाईँले प्रडक्ट र कम्पनीको विषयमा एज एफिलिएट मार्केटर चिन्ता लिनु पर्दैन तपाईँको तपाईँले नर्मल्ली काम गर्ने भनेको चाहिँ यो प्रोसेसमा आएर चाहिँ काम गर्ने हो यति तिन चारवटा स्टेप्स मजाले चाहिँ सिकेर काम गर्ने हो यसरी चाहिँ तपाईँको एफिलेट मार्केटरहरू चाहिँ काम गर्छन् जस्ट ट्राभल गर्छन् होइन डिजिटल नोम्याट भन्ने सुन्नुभयो नि तपाईँले होइन डिजिटल नोम्याट mm. भनेको चाहिँ जस्ट उनीहरूसँग ल्यापटप हुन्छ इन्टरनेट हुन्छ त्यहीबाट पैसा कमाउने होइन एउटा लाइफ जिउने क्या होइन डिजिटल नोम्याट भने चाहिँ सो एफिलेट मार्केटिङ गरेर पनि यदि right product right platform right marketing strategy right sales process सिक्न सक्यो भने चाहिँ मजाले सर्भाइभ हुन सकिन्छ है पैसा कमाउन चाहिँ ठुलो चाहिँ छैन तपाईँको बिस चालिस हजार एक डेढ लाख कमाउन गाह्रो चाहिँ छैन यो प्लेटफर्ममा पनि सो यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ रहेको छ र टु थाउजन्ड एटिन नाइन्टिन पश्चात मलाई के रियलाइज भयो भने हामीले एकदमै दुःख गर्नु पर्यो मार्केटिङ चाहिँ ट्रेनिङ सिक्नको लागि यो यावत कुराहरू सिक्नको लागि र मलाई के लाग्यो भने नेपालीहरू पनि छन् नि त जसले चाहिँ के गरिरहेछन् अवसर पाइरहेछन् जहाँ चाहिँ लर्निङ सिक्ने अप्सन पाइरहेको छैनन् होइन काम गर्ने अप्सन पाइरहेछ इन्कम गर्ने सोर्स पाइरहेछन् हामीले यस्तो प्लेटफर्म बिल्ड गरौँ न त भनेर मैले प्रस्ताव राखिसके पछाडि एक दुईजना साथीहरूले मलाई भन्नुभयो ठिक छ त गरौँ तपाईँ कन्सेप्ट दिनुहुन्छ भने गरौँ भनिसके पछाडि हामीले चाहिँ अहिले करेन्टली साइमोन जोन भनेर रनिङ भइरहेछ तर यो चाहिँ अलिकति म्यासिभ नामले अझ हाम्रो चाहिँ जाँदैछ यो प्लेटफर्मलाई हामीले चाहिँ एकदमै सानो लेभलमा चाहिँ फर्स्ट फेजको चाहिँ हाम्रो प्लेटफर्म बिल्ड गरेका थियौँ साइमोन जोन डट कम भनेर बिल्ड गऱ्यौँ र अब यो साइमोन जोन चाहिँ केही दिन पछाडि रहँदैन अर्कै नामले हाम्रो अर्को भर्जनमा अपग्रेड हुँदैछ अलिकति पर्सनल ब्रान्डिङको ट्याग हो कि भन्ने पनि मान्छेले मार्केटमा आएको हुनाले हामीले नेक्स्ट लेभलमा अझै म्यासिभ वेमा लाँदैछौँ सो त्यसरी चाहिँ हामीले एउटा प्लेटफर्म एफिलिएट बिजनेस गर्ने प्लेटफर्म यहाँ चाहिँ हामीले बनाएका छौँ सर है यो चाहिँ एउटा एफिलिएट बिजनेस गर्ने प्लेटफर्म हो नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा सिक्न पाइन्छ ट्राफिक फनल ल्यान्डिङ पेज यो यावत कुराहरू होइन नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा सिक्न पाइन्छ प्लस तपाईँको चाहिँ नेपाली मार्केटमै पनि काम गर्न सक्ने एउटा चाहिँ प्लेटफर्म हामीले क्रिएट गरेका छौँ र हाम्रो यसको भिजन चाहिँ के छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम् स्किल बेस्ड प्रोग्रामहरू ल्याउने हो हाम्रो चाहिँ होइन दुई तिनवटा कुरा हुँदो रहेछ पैसा कमाउनलाई त अन्तिममा त सिप चाहिँदो रहेछ नि सर होइन सिप स्किल्स चाहिँदो रहेछ सो यहाँ चाहिँ हामीले म्याक्सिमम् स्किल्सहरू लन्च गर्ने जहाँ चाहिँ मान्छेले आएर सर र ट्रेनिङ हेरेर सिकिसके पछाडि काम गर्न सकोस् पैसा कमाउन सकोस् सो हाम्रो भिजन यही छ कि म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम स्किल बेस्ड प्रोग्रामहरू चाहिँ नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा लन्च गर्नु चाहिँ हाम्रो पहिलो भिजन र मिसन भनेको चाहिँ give birth to be a millionaire होइन give birth to be a millionaire आज मान्छे मिलिनियर बन्नका लागि कति बाजेको सम्पत्ति अथवा बुवाको सम्पत्ति भयो छ भन्ने कुराले डिसाइड गर्दैन के सर होइन जस्ट कसरी टेक्नोलोजी यो मोबाइल फोनलाई कसरी प्रयोग गरिरहेछ त्यो कुराले चाहिँ म्याटर गर्छ भनिसके पछाडि तपाईँ हामीले नर्मल्ली तपाईँ पनि गएर सर्च गर्नुहोस् इन्टरनेट मिलिनियर सर्च गर्नु भएन मान्छेको लिस्ट टन्न आउँछ क्या they are the real millionaire from internet होइन सो हाम्रो यही नै उद्देश्य हो कि आजको समयमा मान्छे अनलाइनमा काम गरेर पनि चाहिँ एउटा मेहनत गर्यो भने डेडिकेटेड डेडिकेटेड भएर अगाडि बढ्यो भने मिलिनियर बन्न सक्छ बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मिसन हो र हाम्रो अब्जेक्टिभ सिम्पल छ अब्जेक्टिभ उद्देश्य यो प्लेटफर्मको उद्देश्य सिम्पल छ पहिलो भनेको चाहिँ ट्रेनिङ स्ल्यास एजुकेसनल प्लेटफर्म हो यहाँ तपाईँ भोलि अब आउनुहुन्छ भने यो प्लेटफर्ममा अब आउनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ ट्रेनिङहरू सिक्ने हो जस्तो यही ट्रेनिङहरू मजाले सिक्ने हो पहिलो स्टेज भनेको तपाईँको यो ट्रेनिङहरू सिक्ने हो पहिलो चाहिँ एजुकेसनल प्लेटफर्म हुन्छ यहाँ होइन पहिलो स्टेजमा दोस्रोमा भनेको चाहिँ दोस्रोमा भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ वर्किङ प्लस अर्निङ प्लेटफर्म छ होइन तपाईँले यहाँ सिकेर मात्र भएन नि त तपाईँले के गर्नु पर्यो पैसा कमाउनु पऱ्यो काम गर्नु पऱ्यो भनिसके पछाडि यहाँ तपाईँको आफ्नो ड्यासबोर्ड बढ्छ प्रोफाइलहरू तपाईँले मेन्टेन गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ र त्यति गरिसके पछाडि तपाईँले के गर्न पाउनुहुन्छ अर्निङ वर्किङ काम गर्न पनि तपाईँले अप्सन भयो यही प्लेटफर्मबाट लगइन गरेर तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ र अर्निङ पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ होइन गरिराखेको छ राइट सो दोस्रो तेस्रो चाहिँ हाम्रो यो उद्देश्य हो र चौथोमा भनेको चाहिँ तपाईँको लन्चिङ प्लेटफर्म होइन जस्तो राकेश सरसँग कुनै आइडिया छ कन्सेप्ट छ जुन चाहिँ मार्केटलाई निडेड छ होइन निडेड छ भने तपाईँले फ्री अफ कस्टमा तपाईँ यहाँको चाहिँ एउटा अथोराइज पर्सन भनौँ न यो तपाईँ यहाँ आउनु भनेको चाहिँ एउटा अथोराइज पर्सन हो तपाईँको जति साइमन राईको लागि यो प्लेटफर्म इक्वेल छ राकेशजीको तपाईँको लागि पनि उति नै राकेश सरको लागि पनि उति नै इक्वेल हुन्छ यो प्लेटफर्म होइन किन त भन्नुहुन्छ भने यसमा हामीले कुनै पनि कसैको पर्सनल लिङ्क राख्दैनौँ क्या सर तपाईँ यहाँ भिजिट गर्नुभयो भने न कसैको फेसबुक पाउनुहुन्छ न कसैको चाहिँ के पाउनु जस्ट हामीले एउटा सपोर्ट सिस्टम राखिदिएका छौँ जसरी मान्छेले युट्युबलाई भनौँ न युट्युबलाई हरेक मान्छेले इक्वेली युज गर्छौँ नि त सर होइन युट्युबलाई इक्वेली युज गर्छौँ फेसबुकलाई इक्वेली युज गर्छौँ हामीले पनि यही प्लेटफर्म बनाउन खोजेका छौँ कि तपाईँको चाहिँ मान्छे सिक्न र कमाउन सक्ने एउटा प्लेटफर्म एउटा चाहिँ सबले काम गर्न सक्ने प्लेटफर्म चाहिँ हामीले डिजाइन गर्दैछौँ राइट सो हामीले सपोर्टहरूको लागि टेक्निकल सपोर्ट राखिदिएका छौँ यहाँ मजाले टेक्निकल सपोर्टबाट टेक्निकल सपोर्टहरू लिन सकिन्छ तर यहाँ चाहिँ कसैको पर्सनल ब्रान्डिङ हुँदैन यो प्लेटफर्ममा तपाईँ अब अथोराइज भइसके पछाडि तपाईँको लागि यो यो प्लेटफर्म भनेको होइन यहाँ तपाईँको ड्यासबोर्ड भन्छ अनि त्यस पछाडि अब अर्को हामीले के कुरा गर्थ्यौँ लन्चिङ प्लेटफर्म भन्यो नि त यहाँ सबै ट्रेनिङ कहाँ मैले लन्च गराएको छु त होइन तपाईँको लगभग चौबिस पच्चिसवटा ट्रेनिङ अब गइसक्यो यो सम्पूर्ण ट्रेनिङहरू कहीँ न कहीँ इन्स्ट्रक्टरहरू जोडिएर ट्रेनिङ लन्च गरिराख्नु भएको छ इन्स्टिच्युटहरू हामीसँग ट्रेनिङ लन्च गर्थ्यो भोलि राकेश सरसँग पनि त्यस्तो स्किल्स जुन चाहिँ भोलि चाहिँ तपाईँको मार्केटलाई निडेड छ भने free of cost without any domain hosting होइन तपाईँले वेबसाइट त बनाउनै परेन होइन तपाईँले आफ्नो चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त ट्रेनिङ यहाँ ल्याएर चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ लन्च गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है त सर सो यो चाहिँ मेन अर्को राम्रो कुरा चाहिँ यो छ लन्चिङ प्लेटफर्म तपाईँले आफ्नै ड्यासबोर्ड पाउनुहुन्छ एफिलिएटको अर्को एज अ इन्स्ट्रक्टरको राइट सो त्यो चाहिँ छ र अर्को भनेको चाहिँ train small business houses to grow digitally कसरी व्यवसायहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिजिटल्ली ग्रोथ गर्ने ग्रोथ ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ सिकाउँछौँ है अथवा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हामी हेल्प गर्छौँ so we give software we give प्ला वी गिभ प्लेटफर्म ट्रेनर हुन्छ सिस्टम हुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्मल बिजनेस बिजनेस हाउसेस होस् सोलो सोलोप्रेन्यर्स होस् एन्टरप्रेन्यर्स होस् होइन आएर चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ काम गर्न काम गर्ने एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ क्रिएट गर्दैछौँ है त सर क्लियर हुनु रहेछ ओके सो हामी अब तपाईँ यहाँ आबद्ध भनौँ न तपाईँ आबद्ध हुन अब कोही पनि भने नि एउटा अथोराइज पर्सन बन्नको लागि चाहिँ हामीले चारवटा लेभलको चाहिँ प्रोग्राम डिजाइन गरेका छौँ चारवटा लेभलको हामीसँग चाहिँ प्याकेजेसहरू हुन्छ होइन ट्रेनिङ को होइन प्याकेजेसहरू हुन्छ विशेष गरेर यहाँभित्र चारवटा लेभलको हुन्छ जसलाई हामीले म्यासअप भर्जन भनेर नाम दिएको छौँ र पहिलो चाहिँ प्रिमियम भर्जन भनेर हुन्छ होइन जस्तो भनौँ न कहीँ न कहीँ जस्तो राकेश सर म कनेक्ट भएर काम गर्न त एउटा न एउटा ऊ त चाहियो नि त होइन जस्तो म सोनु शर्मा सरसँग काम गर्न चाहन्छु होइन मैले एउटा प्लेटफर्म त खोज्नु पर्यो नि त उहाँले कहाँ काम गर्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ उहाँसँग म कनेक्ट हुन सक्छु होइन जस्तो त्यस्तै तपाईँ र हाम्रो कनेक्सन रहिराख्न एउटा न एउटा प्लेटफर्म चाहिन्छ नि त सर होइन कस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिन्छ नि है सर जब हामी प्लेटफर्म हुन्छौँ अनि कनेक्ट हुन सक्छौँ क्या राइट राइट सो हामी जहाँ प्लेटफर्म हुन्छ त्यहाँ कनेक्ट हुन सक्छौँ मैले आइडिया दिन सक्छु अझ तपाईँले आफ्नो आइडियाहरू फिच गर्नुहुन्छ होला होइन मैले जानेको कुराहरू तपाईँले सिकाउँछु होइन पछि तपाईँले फेरि अन्य कन्सेप्टहरू थप्नुहुन्छ होला भनिसके पछाडि कहीँ न कहीँ एउटा प्लेटफर्म चाहिन्छ त्यही प्लेटफर्मलाई त्यो एउटा कनेक्ट हुने ठाउँ हामीले चाहिँ यहाँ विशेष बनाउन खोजेको यो तपाईँको चाहिँ प्रोग्राम हामीले लेभल प्रोग्राम लेभलहरू डिजाइन गर्न चाहिँ गरेका छौँ र त्यति मात्र नभएर कनेक्ट त भइ नै हालिन्छ यस पछाडि आफ्टर द्याट यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यो लेभल बराबरको ट्रेनिङ पनि पाइन्छ होइन जस्तो हामीले भोलि तपाईँ अब इन्टरनेसनल एफिलिएट बिजनेस गर्नु गर्न चाहन्छु भन्नुभयो भने हामी त्यही लेभलको चाहिँ बाहिरको एफिलिएट प्रोग्रामहरू म तपाईँले देखाउन सक्छु अनि नेपाली भर्जनमा चाहिँ नेपाली प्रोग्राम त यहीँभित्र गर्न सक्ने भयो एफिलिएट मार्केटिङ त त्यो सँगसँगै तपाईँले अब Facebook advance Facebook business training तपाईँले यहाँ सिक्न पाउनुभयो होइन बिजनेस कसरी चाहिँ फेसबुकको थ्रुबाट बिजनेसहरू गर्ने सेटअप गर्ने कुराहरू लिङ्केड इनको ट्रेनिङ पाउने भयो गुगलको ट्रेनिङ पाउने भयो इमेल मार्केटिङको ट्रेनिङ पाउने भयो योसँग कनेक्टेड तपाईँको वाट्सएप भाइबर टेलिग्राम यो ट्रेनिङहरू पाउने भयो अर्को मेन भनेको हाम्रो एफिलिएट बिजनेस होइन एफिलिएट बिजनेस कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू ए टु जेड कन्सेप्टहरू चाहिँ यहाँ तपाईँले पाउनुहुने भयो होइन यसमा एडेड थप छुटेको भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्लग ट्रेनिङ छुटेको छ होइन ब्लग ब्लग ट्रेनिङ पनि ब्लगिङ ट्रेनिङ पनि यसमा तपाईँले पाउनुहुन्छ जस्तो ब्लगिङ ट्रेनिङ पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ भनिसके पछाडि तपाईँको चाहिँ सिक्सटिन थाउजन्डभित्र चाहिँ त्यो कस्टको चाहिँ ट्रेनिङहरू त्यो ट्रेनिङहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ पाउनुहुन्छ है त सर सो यसमा अब लाइभ कोचिङ त तपाईँ हामी यसरी बसेर पनि गर्न सकिन्छ ज जति बेला तपाईँलाई आवश्यक पर्छ लाइभ कोचिङ हामी बसेर मजाले गर्न सक्छौँ वान वान लाइभ कोचिङ भयो नेक्स्ट भनेको silver version thirty five thousand five hundred फिफ्टीको नेसनल्ली र इन्टरनेसनल्ली दुवै यसमा पनि तपाईँको प्लेटफर्म एक्सेस हुन्छ भोलि काम गर्दै जाँदाखेरि थर्टी फाइभमा सिल्भरमा जाँदाखेरि प्रिमियम भर्जनको सबै फ्री हुन्छ होइन प्रिमियम भर्जनभित्र पाइने सम्पूर्ण ट्रेनिङ प्लेटफर्म सबै एक्सेस हुन्छ यसमा एडेड थप ट्रेनिङ भनेको चाहिँ फनल च्याप्टर एड हुन्छ जुन चाहिँ एउटा एफिलेट मार्केटिङको लागि एक एफिलेट मार्केटरको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा हो तपाईँको चाहिँ यो फनल ट्रेनिङ कसरी चाहिँ आफ्नो एफिलेट बिजनेसलाई चाहिँ अटोमेसनमा लाने होइन भन्ने कुरा चाहिँ यो फनल ट्रेनिङबाट विशेष हामीले सिक्न पाउँछौँ र गर्छौँ होइन अर्को भनेको चाहिँ भोलि अब पर्सनल ब्रान्डिङको लागि आफ्नै अब भनौँ न वेबसाइट बनाउन चाहनुभयो भने पनि यसमा बनाउन सक्नुहुन्छ सिक्नुहुन्छ वर्ड प्रेससँग रिलेट ट्रेनिङ तपाईँले पाउनुहुन्छ भोलि इभन भनौँ न कुनै अर्गनाइजेसनसँग जोडेर काम गर्न चाहनुहुन्छ उनीहरूलाई डिजिटली तपाईँले मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि गर्न सकिने कुरा हो वेबसाइट होइन र गर्दाखेरि यो चाहिँ थर्टी फाइभ थाउजन्डमा चाहिँ यो ट्रेनिङहरू चाहिँ इन्क्लुड हुनेछ है त सर ओके सो अर्को चाहिँ gold version sixty five thousand यसमा पनि नेसनली र इन्टरनेसनली दुवै हिसाबले यसमा एडेड हुन्छ र यसमा तपाईँको बाहिरको प्रोग्रामहरू पनि तपाईँले एक्सेस गर्न पाउनुहुन्छ यसमा भनेको प्रिमियम र सिल्भर भर्जन दुवै यसमा इन्क्लुड हुन्छ इन्क्लुड हुन्छ यसमा एडेड हुने भनेको चाहिँ स्टक मार्केट ट्रेनिङ एड हुन्छ तपाईँ स्टक मार्केटमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न सर स्टक मार्केटमा भनेपछि त्यो चाहिँ सेयर बजार पनि पऱ्यो नि होइन हजुर के के पर्छ सेयर बजार सेयर बजार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न छ मेरो त्यो होइन पहिल्यै गरेको थिएँ हजुर हजुर आइपिओ एफपिओ दुबईमा हुनुहुन्छ कि आइपिओ भरेको मैले ओके सो धेरै एकदम ठिक छ अब तपाईँले बेसिक टु एडभान्स भनौँ न यो च्याप्टरमा चाहिँ सेयर बजारसँग रिलेट कुराहरू तपाईँले बेसिक टु एडभान्स कुराहरू तपाईँले चाहिँ सिक्न पाउनुहुन्छ है त सर बेसिक टु एडभान्स कुराहरू चाहिँ तपाईँले सिक्न पाउनुहुन्छ र एकदमै फाइदाजनक कुरा छ यो तपाईँको विशेष गरेर इन्भेस्टर बन्ने लक्ष्य नै यही हो होइन अप्सन यही हो है अर्को भनेको चाहिँ पब्लिक स्पिकिङ ट्रेनिङ तपाईँले पाउनुहुन्छ विशेष गरेर हाम्रो डक्टर ताराजीले तपाईँलाई दिनुहुन्छ चिन्नुहुन्छ कि हुन्न होला उहाँलाई डक्टर ताराजीले चिन्छु उहाँलाई उहाँको ट्रेनिङ पनि एक्चुली बसेको थिएँ म ए हजुर धेरै पहिला हो उहाँले पब्लिक स्पिकिङ मात्र नभएर पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट रिलेट कुराहरू पनि उहाँले सिकाइराख्नुहुन्छ तपाईँले कुन ट्रेनिङ एटेन्ड गर्नुभएको थियो उहाँको म चाहिँ खास म एडिटिङ गर्छु कि खास चाहिँ होइन ए हजुर हजुर अनि युट्युब को काम गर्छु अनि भिडियो स्टुडियोहरू फोटोग्राफर गर्छु म चाहिँ खास त्यो त्यो युट्युबको एकचोटि त्यो कुराकानी हुँदै गर्दा धेरै पहिला अनि यसो बातचित गर्ने मौका पाएको थिएँ ओके सो यो कुराहरू पाउने भयो अब युट्युब तपाईँको युट्युब म कतिवटा छ सर के अरे काम गरिराख्नु छ युट्युबमा हजुर अँ अहिले चाहिँ पछिल्लो समय कन्टिन्यू भइरहेछ पहिले खोलेको हुन चाहिँ ग्याप थियो वान इयर भयो इन्कमहरू छ होइन अहिले चाहिँ म खास चाहिँ भिडियो सुटहरू गर्छु त्यसबाट अलिकति हेल्प चाहिँ हुन्छ युट्युबबाट चाहिँ अहिले रिसेन्ट चाहिँ छैन अब बिस्तारै हुन्छ होला सायद तर भिडियो फोटोसपहरू गर्छु म चाहिँ फोटोसुटहरू ओके ओके ओके सो त्यो कारणले गर्दाखेरि नि अब यसमा चाहिँ अब युट्युबसँग रिलेट अब तपाईँले अब जान्नु भएको छ कतिपय कुराहरू होला होइन कतिपय सफ्टवेयरहरू छन् जहाँ चाहिँ युट्युबसँग रिलेट ट्रेनिङ पनि हुन्छ अब ग्राफिक डिजाइन त तपाईँ युट्युब गर्नुहुन्छ भनेपछि आउँछ नै तर यसमा ट्रेनिङ चाहिँ इन्क्लुड छ होइन यो आफैमा छुट्टा छुट्टै गर्न सकिने चाहिँ कामहरू चाहिँ हो है त सर सो ओभरअल गोल्ड भर्जनको ट्रेनिङमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ र final last but not least diamond version मेरो पनि फेभरेट ट्रेनिङ हो सर डायमन्ड भर्जन किन त भन्नुहुन्छ भने यसमा लो लेभलको त सबै फ्री हुन्छ इन्टरनेसनली जाने त्यो अप्सन छ यसमा मजाले छ अर्को कुरा भनेको चाहिँ रियल बिजनेस ट्रेनिङ अझ यहाँ हुन्छ होइन जो अलरेडी करोडौँ टर्न ओभर गरिसक्नु भएको व्यक्तिहरूको एक्सपिरियन्स्ड है उनीहरूले कसरी चाहिँ भनौँ न एउटा बिजनेसको सिस्टम बिल्ड गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो विशेष गरेर बेलि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ डायमन्ड भर्जनमा चाहिँ रहेको हुनाले चाहिँ तपाईँको यो एकदम राम्रो ट्रेनिङ मध्ये म मान्छु यो ट्रेनिङ जब म फ्री हुँदा पनि मैले विशेष गरेर डायमन्ड भर्जनको ट्रेनिङ हेर्छु होइन जब तपाईँको भनौँ न यसमा मै अर्को हाम्रो चाहिँ विशेष गरेर एउटा ट्रेनिङ छ तपाईँको मिसन मिलिनियर भन्ने एउटा ट्रेनिङ छ यो ट्रेनिङ विशेष गरेर युरोपको एकजना नेपाली सरले सिकाउनुहुन्छ यो एकदम राम्रो ट्रेनिङ छ यो यो प्रोग्राम अति नै राम्रो छ सो यो प्रोग्राम पनि मेरो फेभरेट प्रोग्राममध्ये एउटा पर्छ सो यो चाहिँ डायमन्ड भर्जनमा छ र स्पेसियल टिम कोलाबरेसनहरू गर्न सकिन्छ डायमन्ड भर्जन गर्नुको र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि टिम कोलाबरेसन सँगसँगै अपकमिङ जति पनि ट्रेनिङहरू छ नि अहिले अब हाम्रो लगभग बिस पच्चिसवटा राज्य जाँदैछ भोलि पचासवटा सयवटा दुई सयवटा जति पनि ट्रेनिङहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्सेस हुँदै जाने भयो होइन यसको चाहिँ अर्को चाहिँ त्यो फाइदा छ है त सर त्यो फाइदाहरू छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू होइन तपाईँलाई भनौँ न एफिलिएट बिजनेसको विषयमा होइन अनलाइन मार्केटिङको विषयमा हामी तपाईँलाई नलेज दिन्छौँ स्किल्स दिन्छौँ होइन कतिपय स्किल्स तपाईँसँगै रहेछ युट्युबिङ रिलेट गरिराख्नु भएको छ भन्नुभएपछि केही न केही स्किल्स छ होइन सो अब यसलाई कसरी एक्सनमा लाने कसरी चाहिँ इन्कममा कन्भर्ट गर्ने यो कुराहरू चाहिँ हामी तपाईँलाई चाहिँ सिकाउँछौँ है त सर सो त्यो कारणले गर्दाखेरि अब सक्नुहुन्छ भने म चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा अप्सन पनि म तपाईँले भनिहालेँ एउटा अफर जस्तै पनि हो यो तपाईँले अफर मान्दा पनि हुन्छ जसरी मैले आफ्नो चाहिँ भनौँ न मैले जर्नी एउटा लोनबाट सुरु गरेको थिएँ मैले त्यो अप्सन पनि हामीले राखेका छौँ सर होइन कसैले डायमोन्ड भर्जनबाट गऱ्यो भने तपाईँको क्यासब्याक पोलिसी भनौँ न क्यासब्याक पोलिसी हामी दिन्छौँ मन्थली फाइभ टु सिक्स थाउजन्डको चाहिँ रिफन्ड पोलिसी दिन्छौँ त्यतिन्जेलसम्म रिफन्ड हुन्छ जबसम्म उसको चाहिँ इन्भेस्ट इनिसियल इन्भेस्ट रिकभर हुँदैन होइन त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ एउटा क्यासब्याक पोलिसी पनि हामीले राख्नेछौँ त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि कसैले भनौँ न उसले सहकारीबाट निकालेर बिजनेस गऱ्यो भने पनि तपाईँको यताबाट चाहिँ मेन त तपाईँको कम्पनीको फन्डबाट चाहिँ उसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिकभरी हुँदै जान्छ होइन सो त्यो अप्सन पनि हामीले डायमन्ड भर्जनमा चाहिँ राखिदिएका छौँ है अहिले चाहिँ के अरे राकेश सर पहिलाकोलाई थिएन धेरैले त अब डायमन्ड भर्जन विदाउट यो क्यासब्याक पोलिसी बिना पनि गर्नुभयो तर अहिले नयाँहरूलाई चाहिँ विशेष यो राम्रो छ है तपाईँले पनि सोच्नु होला यो चाहिँ राइट सो यसो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अझ सेक्वेयर तरिकाले चाहिँ काम मजाले गर्न सकिन्छ है त सर सो मेरो रोजाइमा तपाईँ बढ्नुभयो भने हाई ट्रेनिङ बेस्ट हुन्छ किन भन्दाखेरि जति हाई ट्रेनिङ जानुभयो हाई इन्कम हुन्छ एफिलेट मार्केटिङमा विशेष गरेर त्यही नै हुन्छ जति हाईबाट हामी जान्छौँ हाई लेभलको इन्कम हुने चान्सेस हुन्छ र लो लेभलको ट्रेनिङहरू सबै फ्री पाउने भयो अपकमिङ ट्रेनिङहरू पनि सबै फ्री पाउने भयो भनिसके पछाडि high training is the best भन्छु म तपाईँलाई है गर्ने अब त्यो डिसाइड गर्ने तपाईँको कुरा रह्यो र हामी तल जाउँ अरूको एउटा क्वेसन म तपाईँलाई राख्न चाहे why digital training is more better than physical training जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब डिजिटल ट्रेनिङ चाहिँ अब भनौँ न फिजिकली हार्ड हार्ड भन्दा पनि फिजिकली एटेन्ड हुन परेन बसेर पनि गर्न सकिनु भयो एकदम एकदम सो एकदम तपाईँसँग म वान हन्ड्रेड पर्सेन्ट एग्री छु है अझ म दुई चारवटा कुरा थप्छु त्यसमा number one low cost training हुन्छ सर होइन जति पनि मैले डायमन्ड भर्जनमा यो ट्रेनिङहरू भनिरहेको थिएँ एक त त्यो सबै ट्रेनिङहरू विभिन्न ठाउँबाट मान्छेले ट्रेनिङ दिनुहुन्छ होइन अब साइमन राईले मात्र दिने त होइन युरोपबाट दिनुहुन्छ विभिन्न कुना काप्चाबाट दिनुहुन्छ एक त विभिन्न ठाउँको चाहिँ ट्रेनिङहरू एकै ठाउँमा बसेर लिन पाइने भयो भन्ने बित्तिकै तपाईँको विभिन्न ठाउँ जानु परेन लो कस्ट पर्यो होइन डायमन्ड भर्जनको यदि फिजिकल्ली हो भने त्यो पाँच दस लाख तिरेर पनि असम्भव कुरा होइन लो कस्टमा चाहिँ ट्रेनिङ लगभग पाइयो होइन one lakh twenty six thousand वरिपरि दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ टाइम फ्रिडम छ सर होइन डिजिटल ट्रेनिङमा के छ त टाइम फ्रिडम छ फिजिकल ट्रेनिङमा यति बजे उपस्थित भनेपछि कम्पलसरी होइन अब कुनै दिन एप एब्सेन्स भयो भने छुट्यो क्या ट्रेनिङ सक्यो अब अरू जाने मान्छे त गइरहेको हुन्छ नि त अगाडि बढिरहेको हुन्छ भनिसकेपछि नि टाइम फ्रिडम वाट एभर तपाईँलाई टाइम जुन बेला चाहिँ मिल्छ बिहान बेलुकी होइन thirty forty minute one hour जति बेला मिल्छ तपाईँले टक्क चाहिँ आफ्नो फेसबुक लगइन गराए जस्तै जाने अनि लगइन गर्ने युजर नेम र पासवर्ड हुन्छ ट्रेनिङ गर्ने टक्कसँगलाई चाहिँ के गर्ने त ट्रेनिङ सुरु गर्ने सकियो होइन यो कुराहरू रह्यो तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ लोकेसन फ्रिडम तपाईँसँग हुनुपर्ने कुरा एउटै मात्र के हो त यो र इन्टरनेट त्यति भइसके पछाडि लगइन गर्यो जहाँ बसेर पनि हेर्न पायो लोकेसन फ्रिडम होइन जस्तो अहिले अब विभिन्न कन्ट्री जस्तो साउदीबाट हुनुहुन्छ कतिपय साथीहरू कतिपय युएसबाट हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले डिजिटल्ली ट्रेनिङ लिइराख्नु भएको छ भने चाहिँ लोकेसन फ्रिडम रह्यो होइन तपाईँले भन्नुभयो जुन चाहिँ अघि तपाईँले भन्नुभयो एकदम त्यो कुरा रह्यो अर्को लाइफ टाइम ट्रेनिङ एभाइलेबल हुन्छ हामी फिजिकल्ली एकचोटि सरले भन्छ इन्स्ट्रक्टरले भन्छ त्यो त अब कहाँ रेकर्डेड त जति यहाँ रेकर्ड गर्यो त्यति हो तर यो चाहिँ कहाँ रेकर्ड हुन्छ त सफ्टवेयरमा रेकर्ड भएर बसेको हुन्छ लाइफ टाइम त्यसलाई रिपिट गरेर पनि लाइफ टाइम ट्रेनिङ अर्निङ अपर्च्युनिटिजहरू उत्तिकै छ यसमा होइन अलिकति हामी इन्कमको विषयमा पनि लेटली चाहिँ हामी हेर्छौँ यसलाई र no chance to forget replay again and again भनेको तपाईँले कुनै बिर्सिनु भयो भने फेरि सोध्न सक्यो जुन चाहिँ फिजिकल्ली असम्भव हुन्छ इन्स्ट्रक्टरले गाह्रो मान्न सक्ला होइन अर्को भनेको चाहिँ no added any more cost on यो ट्रेनिङ जर्नी तपाईँले जति होइन सुरुमा जति चाहिँ तपाईँले चाहिँ कस्ट ब्याउनुहुन्छ त्यही त्योभन्दा एक्स्ट्रा एडेड कस्ट यसमा लाग्दैन होइन सो त्यो कुराहरू चाहिँ रहेको हुन्छ है त सर सो केही साथीहरूले राम्रो गरिराख्नु छ जस्तो यो फिल्डमा मनिषाजी गन्दीपजी मोहनजी वीरेन्द्रजी होइन तपाईँको यो गोविन्दजी ममताजी लगायतको केही साथीहरूले निकै राम्रो चाहिँ यो फिल्डमा चाहिँ गरिराख्नु छ अहिले पछिल्लो समय अलिक अगाडिकै मैले हालेको उहाँहरूले गर्न त गरिराख्नु छ पछिल्लो समय नयाँ नयाँ व्यक्तिहरू पनि चाहिँ काम राम्रो गरिराख्नु छ मैले तपाईँले ठिक छ यसको स्कोप के छ भन्दाखेरि एटेक सेक्टरको चाहिँ वान हन्ड्रेड पर्सेन्ट फ्युचरिस्टिक छ होइन तपाईँ बिलिभ गर्नुहोस् नगर्नुहोस् मोस्ट अफ दि तपाईँको फिलोसफरहरूले के भन्छ भन्दाखेरि two thousand thirty two forty फिफ्टीमा अलमोस्ट युनिभर्सिटीहरू मल्टिभर्सिटी कन्सेप्टमा सेफ भइसकेको हुन्छ भन्छ होइन भन्नुहुन्छ सो कारणले गर्दाखेरि यो फ्युचर हो यो कुनै यसमा कम्प्रोमाइज छैन वान हन्ड्रेड पर्सेन्ट फ्युचरिस्टिक छ होइन एक्सपान्डिङ रेसियो पनि त्यो एक्स एटेक सेक्टरको विशेष गरेर हाम्रै एसबिसीकै यो कुरा गर्दा पनि यसको राम्रो छ एक्सपान्डिङ रेट होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ यही कुराहरू नै छ है त सर सो हामी अगाडि जाउँ केही क्वेसन्सहरू छ हजुरको अब म केही सेसन लास्टमा हाम्रो अब दस बाह्र मिनटको छ म क्वेसन तपाईँलाई सोध्दै एक दुईवटा कस्तो लाग्यो आजको सेसन हेभ यु इन्जोइड केही लर्निङ मजा आयो है ठिक छ होइन अब <clears throat> कति मैले अघि नै भने नि त होइन कति रिमाइन्ड भयो भनेदेखि त कति चाहिँ अब नयाँ कुराहरू सो अब म आफैलाई रियलाइज गर्दैछु कि अब म अब फुल्ली सेवाकाइ गर्छु खास त होइन अर्को कुरा अघि पनि मैले बिचमा राखेँ म फोटो फोटो सम्बन्धी र एडिटिङ र भिडियो सुटहरू गर्छु त्यो सोच्दै गर्दाखेरि कतिको टाइम उब्रिँदो रहेछ भनेर पनि सोचिरहेको होइन <laughs> ठिकै छ कन्टिन्यू गरौँ अहिले आउँछ केही आइडियाहरू ओके सो केही लाइक अनलाइनमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईँलाई ऊ छ कि छैन सर अनलाइनमा केही एकदमै यो चाहिँ अनलाइन सम्बन्धी डिजिटल सम्बन्धी चाहिँ पहिल्यैदेखि इच्छा हो मेरो चाहिँ खासै अब पहिलेदेखि नै अब सानो मोबाइल हुँदा पनि चलाइराख्ने क्या हुन्छ नि त्यो फेसबुक थ्रुबाट होस् अथवा युट्युबबाट अनि पछिल्लो दुई तिन वर्ष भयो एडिटिङहरू पनि गर्न थालेको अलिअलि अनि भिडियोहरू सुटहरू गर्दाखेरि अलिक हेल्प पनि हुने इन्कम पनि हुने भनेदेखि आफूलाई पनि नयाँ कुराहरू गेन भयो नि त सो त्यसले गर्दा पनि डिजिटलमा चास चासो चाहिँ राखेको हो अझै के हुन्छ नि अब नेक्स्ट टाइमहरूमा लास्ट क्वेसन म तपाईँलाई सोधेँ अलिक हार्ड छ are you excited to put into action किनभने एक्सन चाहिँ बढी जरुरी छ सर होइन अघि पनि मैले भने नि मिसन भन्ने ठाउँमा अलिकति हामीले कुरा गऱ्यौँ दुई चारवटा कुरा हुँदो रहेछ कि मैले यो कुरा सिकाउँछु पनि विशेष गरेर भन्छु पनि होइन के छ भन्दाखेरि मान्छेको लाइफमा चाहिँ रिजल्ट हामीले अन्तिम रिजल्ट खोज्छौँ नि त होइन रिजल्ट भनेको पैसा हुन्छ अथवा काम हुन्छ रिजल्ट रिजल्टमा पुग्नको लागि चाहिँ मेरो बुझाइ मैले बुझेको र सिकेको कुरा भने चाहिँ तिन चारवटा स्टेप्स हुँदो रहेछ पहिलो स्टेज भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन होइन इन्फर्मेसन अनि तपाईँको इन्फर्मेसन अथवा नलेज भनौँ न नलेज पहिलो स्टेज यो हुँदो रहेछ प्लस दोस्रो कुरा चाहिँ स्किल्स होइन जस्तो हजुरसँग फोटो फोटोसुट गर्ने होइन एडिटिङ गर्ने स्किल छ नि त त्यो स्किल्स तेस्रो भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्सन अथवा चाहिँ डिसिजन भन् भन्छ होइन एक्सन स्ल्यास डिसिजन भन्दा पनि हुन्छ इज इक्वल टु रिजल्ट मैले बुझेको चाहिँ यही छ सर होइन इन्फर्मेसन नलेज हामीले पाउँछौँ पाउँछौँ त्यहाँ स्किल्स हामीले कतिको डेभलप गर्न रेडी छौँ छैनौँ र स्किल्स डेभलप गरेर मात्र पनि भएन हामी एक्सनमा जान्छौँ कि जाँदैनौँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ कि गर्दैनौँ र न चाहिँ रिजल्ट देखिँदो रहेछ सो मैले तपाईँलाई फाइनली सोधेँ कतिको चाहिँ आर यु एफिलिएट एफिलिएटको अब तपाईँ अहिले तपाईँले कुरा गर्छु हामी भन्नु पनि भयो होइन हामी कुरा गर्छौँ एफिलिएटमा के कसो छ होइन म तपाईँलाई अझै एउटा स्लाइड सेयर गर्छु कतिको अब एक्सेट एक्साइटेड हुनुहुन्छ अथवा यसलाई एक्सनमा कतिको लान तयार हुनुहुन्छ होइन एउटा सिम्पल बिजनेस मोडल हो एफिलिएट बिजनेस चाहिँ होइन यसमा थोरै अलिकति चाहिँ स्टडी चाहिने कुरा हो होइन सो कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ होला त अगाडि बढ्नको लागि सर अब त्यसको लागि चाहिँ ठ्याक्क अहिले मैले डिसिजन लिन चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ <laughs> हेर्दै जाउँ होइन सो अब पहिला अब छलफल हुँदैछ होइन अपकमिङ डेजहरूमा अब त्यसले कस्तो उति ल्याउँछ पछि सेयर गर्छु नि म ओके म अब लास्ट एउटा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कुरा सेयर गर्न चाहन्छु त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एज अ तपाईँ एफिलिएट यदि चाहिँ होइन एसबिसी तपाईँ यो साइमोन जोनमा आउनुभयो भने कति प्रकारको इन्कम तपाईँले गेन गर्न सक्नुहुन्छ त भन्ने विषयमा हामी छलफल गरौँ है त यो हाम्रो मेन मुद्दा होइन तपाईँले कति कति प्रकारको आम्दानीहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू एफिलिएट बिजनेसको हिस्ट्री तपाईँ गुगलमा गएर पनि गर्नुहोला यसो निकै लामो समयदेखि विशेष गरेर पश्चिमी मुलुकहरूमा यो फेमस छ डानलक तपाईँको चाहिँ लेजेन्डरी मार्केटरको चाहिँ डेभिड सार्क जस्तो व्यक्तिले बढी यो एफिलिएट मार्केटिङको डिजिटल प्रडक्टमा हाई टिकेट प्रडक्ट रिलेट चाहिँ उनीहरूले बढी चाहिँ प्रोग्राम गरेको पाइन्छ होइन एफिलिएट मार्केटिङ पनि हुन्छ होइन एफिलिएट मार्केटिङ भनेको रिफरल भन्छ धेरै मान्छेहरूले जस्तो अब ई सेवा यिनीहरू पनि एफिलिएट मार्केटिङ एफिलिएट हो भन्छन् तर अलिकति एफिलेट बिजनेस मोडलमा पनि अब सस्टेन हुने एफिलेट बिजनेस मोडल गर्नु पर्यो होइन जुन कुराले चाहिँ आफू मजाले सर्भाइभ हुन सकोस् आफ्नो फ्यामिलीलाई चाहिँ फिड गर्न सकोस् सो त्यो सिस्टमको एफिलेट बिजनेस मोडल जुन चाहिँ डिजिटल प्रडक्ट हाई टिकट तपाईँको चाहिँ यो सिस्टमको चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालमा चाहिँ छैन मलाई लाग्छ अहिलेसम्म चाहिँ मैले देखेको छैन होइन अरू छ भने तपाईँले मलाई सेयर गर्दा पनि पश्चिमी मुलुकहरूमा विशेष ट्यानलग तपाईँको डेभिड साहब जस्तो व्यक्तिहरूले यसलाई प्रमोट र उनीहरूले चाहिँ गरेको पाइन्छ र म त्यहीबाट अलिकति प्रभावित भएर पनि चाहिँ यो प्रोग्राम हामीले नेपालीहरू माझमा चाहिँ अलिकति गर्दैछौँ है त सर सो एफि एज अ तपाईँ एफिलिएट मार्केटिङ योभित्र चाहिँ अथोराइज पर्सन भनिसके पछाडि how many types of income are given by affiliate SBC affiliate एसबिसीले चाहिँ कति प्रकारको इन्कमहरू चाहिँ दिइराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ uh, हामी छलफल इन इन्कम नम्बर वानमा चाहिँ तपाईँले यहाँभित्र जस्ट एफिलिएट मार्केटिङ गरेर मात्र पनि तपाईँ सर्भाइभ हुन सक्नुहुन्छ जसलाई तपाईँले एक्टिभ टु प्यासिभ लान सक्नुहुन्छ जब तपाईँले फनलको uh, तपाईँको फनल अटोमेसनको कुराहरू सिक्नुहुन्छ ल्यान्डिङ पेजको कुराहरू जस्ट एफिलिएट मार्केटिङ गरेर एफिलिएट बिजनेस गरेर मात्र तपाईँ मजाले सर्भाइभ हुन सक्नुहुन्छ बिकज किन भन्दाखेरि तपाईँको यसमा हाइली मार्जिनेटेड प्रोग्राम छ यसमा होइन नम्बर वान इन्कम यो हिसाबले तपाईँले चाहिँ गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ दोस्रो इन्कम टाइप यहाँ तपाईँले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ do the project what you learn from the courses तपाईँले प्रोजेक्ट गर्ने हो सर होइन जस्तो यो कोर्सेसहरू किन हामीले लन्च गरेको त भन्दाखेरि सि सिकोस् भनेर हामीले गरेको हो नि त सर होइन जस्तो यो जति पनि हामीले कोर्सहरू लन्च गरेका छौँ सिकोस् यहाँभित्र प्रोजेक्ट्सहरू आयो भने अपकमिङ मार्केटमा आउने प्रोजेक्ट्सहरू मजाले चाहिँ गर्न सकुन् भनेर हामीले यहाँभित्रको कोर्सेसहरू डिजाइन गर्दैछौँ नि त भनिसके पछाडि दोस्रो कुरा भनेको तपाईँले यहाँभित्रको प्रोजेक्ट्सहरू गरेर पनि चाहिँ पैसा चाहिँ कमाउन चाहिँ सकिन्छ so do the project what you learn from the courses जे तपाईँ हामीले चाहिँ कोर्सेसबाट सिकिन्छ त्यही पनि तेस्रो भनेको चाहिँ एज अ कोचिङ कन्सल्टिङ भने तपाईँको अब आफ्नो स्किल्स त अब फोटोग्राफी युट्युबिङतिर पनि रहेछ भनिसकेपछि प्रोजेक्ट्स त तपाईँले त्यतै तपाईँले गर्नुहुन्छ गर्दा अझ तपाईँ त पोख्त हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पहिलो अप्सन चाहिँ सायद राम्रो हुन्छ पक्कै पनि एफिलेट प्लेटफर्म दोस्रो अनि तेस्रो मैले तपाईँसँग त्यो स्किल्स भएको हुनाले तेस्रो यो पनि तपाईँको लागि लागि इम्पोर्टेन्ट छ होइन भन्नुको अर्थ एक्टिभ टु प्यासिभमा लान सकिने भनेको कोचिङ कन्सल्टिङ टिचिङलाई पनि तपाईँले लान सक्नुहुन्छ जे जे तपाईँसँग स्किल छ नि त्यो स्किल्सलाई हामीले त के के प्लेटफर्म दिन्छौँ त यहाँभित्र लन्च गर्ने प्लेटफर्म दिन्छौँ तपाईँसँग भएको सिपलाई यसरी ल्याएर मजाले ल्याएर डिस्प्ले गर्न सक्नुहुन्छ यो प्रोग्रामलाई अब विभिन्न मान्छेहरूले प्रमोट गरिरहेछन् सर होइन तपाईँको अब यहाँ विभिन्न मान्छेहरूले विभिन्न इन्स्ट्रक्टर ल्याउनु रहेछ धेरै मान्छेले प्रमोट गरेर तपाईँको पनि यहाँ आएर यसरी चाहिँ प्रमोट भयो भने भनौँ न तपाईँले मजाले कोर्सहरू ल्याउनु भयो अनि जुन चाहिँ मार्केटलाई निडेड छ र तपाईँले कोचिङ कन्सल्टिङ टिचिङसँग रिलेट गर्नुभयो भने भनौँ न त्यहाँभित्र तपाईँको कोर्सलाई अरूले प्रमोट गरिराख्दा पनि तपाईँको चाहिँ प्यासिभ इन्कम जेनेरेट भयो क्या बुझ्नु भयो नि जस्तो यहाँ युट्युब कोर्स एकजना लन्च गर्नुभएको छ उहाँको अब कतिले प्रमोट नि त होइन कति मान्छेले प्रमोट गरिरहेछ उहाँले प्रमोट नगर्दा पनि उहाँको प्यासिभ इन्कम जेनेरेट हुन्छ होइन सो यो चाहिँ अर्को चाहिँ अप्सन हो कि कोचिङ कन्सल्टिङ पनि गर्न सकिन्छ इभन दो तपाईँको आफूसँग भएन भने या जे छ त्यही पनि उसले कोचिङ कन्सल्टिङ एज अ आफ्नो बिजनेसको रूपमा चाहिँ अगाडि लान चाहिँ सक्छ है त सर सो चौथोमा चाहिँ एक्टिभ टु प्यासिभमा अर्निङ र माइनिङ एप्सहरूको विषयमा पछिल्लो समयमा हामीले ल्याउँदैछौँ केही एप्सहरू छन् जुन चाहिँ तपाईँको मोबाइलबाट प्रयोग गरेर भोलि पैसा बनाउन सकिन्छ सो त्यो रिलेट अर्निङ र माइनिङ एप्सहरूको विषयमा हामीले चाहिँ काम चाहिँ गर्दैछौँ राइट सो त्यस्तो एप्सहरूको विषयमा हामीले चाहिँ ल्याउँदैछौँ म्याक्सिमम् कुराहरू सो त्यो पनि चाहिँ गर्न चाहिँ सकिन्छ है त चौथोमा गर्न सकिने र पाँचौँमा भनेको चाहिँ स्टार्ट टु इन्भेस्ट है तपाईँसँग एक लाख छ भने कसरी चार लाख बनाउने हामी सिकाउँछौँ मिसन मिलिनियरको ट्रेनिङ त्यही रिलेट छ बडी सर होइन यस्तो दामी प्रोजेक्ट छ सर तपाईँ एकदम रमाइलो छ यो प्रोजेक्ट म तपाईँको भनौँ न तपाईँ गर्नुहोस् भन्छु क्या म चाहिँ यस्तो दामी प्रोजेक्ट छ माइन्ड ब्लोइङ एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट छ मिसन मिलिनियर भन्ने त्यस पछाडि अब स्टक मार्केट भन्यो नि होइन यो यो चाहिँ विशेष गरेर यो ट्रेनिङहरू चाहिँ के को लागि हामीले डिजाइन गर्यो भन्दाखेरि कसैसँग पैसा म मेरो मेन्टरले तिनवटा कुरा सिकाउनुहुन्छ कि sir number one how to make money नब्बे पर्सेन्ट मान्छेलाई थाहा छ कसरी पैसा कमाउने भन्ने कुरा प्र प्राय मान्छेलाई थाहा छ प्रायः होइन प्राय मान्छेलाई थाहा छ दोस्रो कुरा how to keep or save money पैसालाई कसरी चाहिँ राख्ने अथवा सेभ गर्ने ना फाइभ टु सेभेन पर्सेन्ट मान्छेलाई मात्र थाहा छ र almost nobody nobody no अथवा चाहिँ टु टु थ्री पर्सेन्टलाई मात्र थाहा छ कि how to multiply or compound money पैसालाई कसरी मल्टिप्लाई गर्ने कसरी कम्पाउन्डिङ गर्ने कसरी सर्ट टाइममा चाहिँ one lakh to five lakh बनाउने फोर लाख बनाउने थ्री लाख त्यो कम मान्छेहरूसँग छ सो त्यही कुरा हामीले यो फाइभमा दिन खोजेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कसैसँग इन्कम छ बिजनेस छ भने त्यो बिजनेसबाट आएको पैसालाई कसरी मल्टिप्लाई गर्ने यही कुरा नै हामीले विशेष यो फाइभमा चाहिँ सिकाउँछौँ है त सर सो ओभरअल यही इन्कमहरू तपाईँले जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ सिक्सको चाहिँ मैले तपाईँलाई सेयर गरिनँ किनभने सिक्सको आउँदैछ पछि आए पछाडि सेयर गरौँला आए पछाडि अथवा गरे पछाडि अहिले नर्मल्ली फाइभसम्मको चाहिँ हामीसँग एफिलिएट भएर गरिराख्नु भएको साथीहरूले चाहिँ कमाइराख्नु भएको छ सो थोरै म जोड्न चाहन्छु एसपिसी यो एफिलिएट प्लेटफर्म कसको लागि त भन्दाखेरि जोसँग अफिस छैन उसको लागि इन म्यान पावर छैन उसको लागि जोसँग इन्फ्रा स्ट्रक्चर छैन उसको लागि फ्रन्ट फर्निचर छैन उसको लागि फ्रन्ट इन्भेस्टमेन्ट छैन उसको लागि हाई इन्भेस्टमेन्ट उसँग छैन उसको लागि होइन लर्निङ र अर्निङ छ यसमा स्टुडेन्टले गर्न सक्छ हाउसवाइफले गर्न सक्छ अनइम्प्लोइले गर्न सक्छ बिजनेस ओनरले गर्न सक्छ मिनिमम इन्भेस्टमेन्टबाट सुरु गर्न सक्छ इभन लोनबाट पनि सुरु गर्न सक्दो रहेछ होइन ट्रेनिङ लाइफ टाइम हुन्छ यसमा र एज अ जब होल्डर छ भने एक्स्ट्रा फ्रिल्यान्स कन्सल्टेन्टको रूपमा काम गर्न सक्छ बिजनेस ओनर छ भने एडिसनल बिजनेसको रूपमा यसलाई लान सक्छ राइट यसको बेनिफिट्स के छ त भन्दाखेरि यो जस्ट ल्यापटप इन्टरनेट मोबाइल भयो गर्न सकिने भयो घरमै बसेर चाहिँ काम गर्न सक्ने भयो जस्तो तपाईँको यसमा कुनै पनि बिजनेसमा होइन यो बिजनेसमा भूकम्प जस्तो प्राकृतिक वि विप प्रकोप होइन तपाईँको चाहिँ भनौँ न कोभिड जस्तो महामारी यो कुराहरूले पनि खास प्रभाव पार्दैन अनलाइन बिजनेसलाई होइन यो ढल्छ यो हुन्छ भन्ने छैन होइन अर्को जुनसुकै समय यो अघि नै हामीले पढिसक्यौँ होइन अर्को भनेको चाहिँ यसमा के छ त भन्दाखेरि विभिन्न प्रकारको चाहिँ आम्दानीको सोर्सहरू पनि यसमा बिल्ड गर्न सकिँदो रहेछ होइन अर्को भनेको चाहिँ टेक्नोलोजी बेस्ड भयो नि त होइन तपाईँ टेक्नोलोजी आज के अपडेट भइरहेको हुन्छ भोलि अर्कै अपडेट भइरहेको हुन्छ होइन टेक्नोलोजी बेस्ड एजुकेसन भयो होइन अर्को भनेको चाहिँ आफ्नो आफ्नो बिजनेस छ भने आफ्नो बिजनेसलाई पनि हेल्प हुने भयो इभन छैन भने अन्य बिजनेस हाउसेसहरूलाई कसरी चाहिँ हेल्प गर्ने त्यो कुराहरू पनि भयो जुनसुकै समय जुनसुकै ठाउँबाट काम काम गर्न सकिने सिक्न सकिने अनि अर्को भनेको चाहिँ हार्डवर्क म्याक्सिमम् अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हार्डवर्क मात्र म्याक्सिमम् छ तर स्मार्ट वर्कहरू पनि छ जहाँ चाहिँ मोबाइलबाट चाहिँ काम गरेर पैसा कमाउने सो हामी स्मार्ट वर्कमाथि अलिकति ध्यान दिन्छौँ अर्को कुरा भनेको चाहिँ सानो एउटा भनौँ न म्याक्सिमम् मैले देखेको कुरा है तपाईँले पनि देख्नुभएको होला पाँच सात लाख लगाउने गर्छन् क्याफे खोल्छन् सानो रेस्टुरेन्ट खोल्छन् त्यो पाँच सात लाख कमाउन फेरि अर्को दुई चार वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ कि सर होइन त्यसको आरओआई भन्छ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट पाउनको लागि दुई चार वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ र उस्तै पर्यो भने तपाईँको दुई चार वर्षमा बन्द पनि गरिसकेको हुन्छ धेरैले होइन अलमोस्ट धेरैले तर यस्तो अहिलेको जमानामा यस्तो सिस्टम पनि आइसक्यो जहाँ चाहिँ सानो अमाउन्टको इन्भेस्टमेन्ट गरेर एफिलिएट बिजनेस मोडल यही हो कि सर सानो अमाउन्ट इन्भेस्ट गरेर एउटा नेसनल्ली इन्टरनेसनल्ली एउटा आफ्नो चाहिँ छाप छोड्न सकिने एउटा प्लेटफर्म हो एफिलिएट बिजनेस भनेको चाहिँ होइन सो त्यो कारण कारणले गर्दा यो पनि चाहिँ फाइदा भयो अर्को भनेको चाहिँ हामीले नर्मली प्रयोग गरिराखेकै प्लेटफर्महरूबाट एफिलिएट बिजनेस गर्ने हो होइन अर्को भनेको चाहिँ आफ्नो बोस आफै भयो अरू अन्डरमा भएन होइन आफ्नो ज्ञान सिप क्षमतालाई आफ्नो लागि प्रयोग गर्न सक्यो र अर्को भनेको चाहिँ जस्तो आज जति पनि वर्ल्डको रिच कम्पनीहरू वर्ल्डको बिलियन डलरको कम्पनी एमाजोन स्यामसुङ तपाईँको माइक्रोसफ्ट टेक्नोलोजी बेस्ड छ क्या सर होइन यिनीहरूलाई प्रयोग गर्ने अधिकार र हामीले प्रयोग गर्ने टेक्नोलोजी एउटै हो नि त राइट त होइन सर एउटै हो नि राइट अधिकार त तर म्याक्सिमम हामीले यसलाई के गरिरहेछौँ प्रयोग नै गर्न सकिरहेको छैन भनिसकेपछि नि हामीले पनि यो यो टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो अर्को भनेको यो बिजनेसले भन्छ कि यसमा कुनै जातीय वर्गीय निश्चित पढाइ सर्टिफिकेट यो आवश्यक छैन होइन आवश्यक छ त मलाई सोनु शर्मा मेन्टरले पनि भन्नुहुन्छ भोक भोक भन्छ नि एउटा प्यासन इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो त्यति कुरा भयो भने यो कुरालाई यो बिजनेसलाई रन गर्न सकिन्छ no need company no need to create product होइन तपाईँको कलर जेन्डर म्याटर गर्दैन यसमा चाहिँ तपाईँको एज होइन वुमेन अथवा चाहिँ म्यान वुमेन केही फरक पर्दैन यसको चाहिँ यही नै बेनिफिट्सहरू हो यही बेनिफिट्सलाई लिएर हामीले यसको भरपुर फाइदा उठाउने हो थ्याङ्क यू सो मच आजको सेसन चाहिँ यही सकम अब तपाईँको बरु मिल्छ भने ड्यासबोर्ड तपाईँको बनाएको छ कि छैन राकेश सर छैन नि ओके उसो भए बरु अब तपाईँको ड्यासबोर्ड बनाऊ मलाई तपाईँको स्क्रिन सेयर अब मलाई तपाईँको स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् अनि ड्यासबोर्ड चाहिँ तपाईँलाई बनाउन सिकाउँछु है त सर ओके ड्यासबोर्ड भने यो ल्याप ल्यापटप फोनमा राख्ने भनेको कुन चाहिँ यो जस्तो ड्यासबोर्ड भनेको जस्तो दुईवटा फर्ममा छ होइन जस्तो वेबसाइटमा जस्तो तपाईँले फर्स्टमा के गर्नुहुन्छ साइमोन जोन क्लिक गर्नुहुन्छ नि होइन साइमोन जोन क्लिक गरिसके पछाडि यो तपाईँको नर्मल्ली बाहिरी देखिने कुरा मात्र हो मेन गुदी यसको मेन गुदी पाउने भने त भित्र हो नि त होइन लगइन गरिसके पछाडि बल्ल चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामीले सबै कुरा पाउने हो होइन यसलाई चाहिँ ड्यासबोर्ड भन्छ यो बनाएको छ कि छैन हजुरको साथ यसको जुन अहिले तपाईँले बनाउनु भएको छ नि देखाउनु भएको छ नि यस्तो भने नि त त्यस्तो चाहिँ बनेको छैन अब नर्मली ट्याक्स ट्रान्सफर भनेको चाहिँ अब जस्तै युट्युबहरूको टक्क आउँछ नि त त्यो त म त्यो सोचिराखेको होइन जुन बनाएको यो तपाईँको बनाइहालौँ न त म तपाईँलाई पठाइदिइहाल्छु ओके तपाईँको ड्यास बनाइहालौँ अब त्यस पछाडि हामी कुरा गरौँला है त सर मैले के गर्नु पर्यो म तपाईँलाई एउटा लिङ्क पठाइदिन्छु त्यो लिङ्क आफ्नो ड्यासबोर्ड क्रिएट गर्नुहोस् है त्यसमा मलाई स्क्रिन सेयर गर्दा पनि हुन्छ तपाईँले मेरो स्क्रिन स्टप गरिदिन्छु तपाईँलाई स्क्रिन ल फेरि मैले नयाँ लिएको छ कि यो ल्यापटप यसको कहाँ कहाँ के के छ आफू कन्फ्युज छ राइजनको नयाँ ल्याएको यसो मिटिङहरूको लागि सजिलो हुन्छ भनेर पत्ता जान्छ जान्छ <laughs> किन चल्यो नि यो तपाईँको देखे हो कि मेरो हो यो खै तपाईँको त मैले देखाइ छैन सर ल यो सेयर गर्नुहोस् त तपाईँले यो कतापट्टि गयो मुनिपट्टि स्क्रिन सेयर स्क्रिन भन्ने छ त्यो अप्सनै अप्सनै आएन चाहिँ मेरोमा कता गएछ त्यो ए म तपाईँलाई होस्ट बनाउँछु सायद हजुर होस्ट हुनुहुन्न नि त त्यही भएर ल त्यही भएर तपाईँलाई मैले होस्ट बनाए पछाडि मेक अ होस्ट ल अब तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ ल किन भएन यो सेयर योर स्क्रिनमा जानु त्यो अप्सनै हरायो नि त मेरो चाहिँ मुनिपट्टि भिडियो भिडियो तपाईँ र म भएको भिडियो छ नि होइन त्यो आएकै छैन मेरोमा यो एक्सप्लोर यो यो यो एकैचोटि के आयो भने एक्सप्लोर मोर भन्ने एउटा ठ्याक्क पेज आयो जुम जुम क्लिक गर्नुहोस् त जुम जुम छ कि छैन मुनिपट्टि कहीँ जुमको साइन होला एकछिन यतापट्टि गयो कि लुगे ए यही भएन त यता मैले अघि फेसबुकबाट अन गरेर भएर हो कि यो जुम जुम पाउनु होइन जुमको अप्सन जुमको अप्सन त यहाँ भेटेँ मैले होइन जुमलाई क्लिक क्लिक गर्दाखेरि यो जुन पेज आएको छ ठ्याक्क म तपाईँलाई देखाइदिन्छु ल यहाँ मोबाइलबाट देख्नुहुन्छ अलिअलि देख्छ टल्केको म फोटोबाट देखाउँछु त हुन्छ खिचेर पठाइदिनुहोस् तपाईँले फोटोबाट भन्दा म यसलाई तपाईँको यो सेल्फ यसरी ठ्याक्कै यो पो आयो क्या मैले देखाएको छुइनँ सर माथि क्यामेरामा देखाउनुहोस् देख्नुहुन्छ जुमको यो भइहाल्यो होइन तर ओन यो ओन हुँदाखेरि पनि यही नै छ क्या मलाई एकचोटि खिचेर पठाइदिनुहोस् त म्यासेन्जरमा के के अप्सन आएछ मलाई तपाईँले होस्ट बनाइहालेँ फेरि होइन ठिक छ यस्तो आएर म सेन्ड गरिहाल्छु हुन्छ यसलाई स्टप गरिदिएँ म